Innanzitutto buonasera a tutti, grazie eh, per, la, per, la, partecipazione, vedo che siamo molto numerosi e questo mi fa molto piacere. Eh, parlo a nome della nostra associazione, gran parte di noi siamo associati oggi in una Quantum, eh, per chi non ci conosce siamo un'associazione culturale che eh, dedica diciamo, allo, allo sviluppo eh, di software, hardware e idee eh, per la gestione dei beni culturali. Siamo nati nel 2014, inizialmente eravamo soltanto quattro persone, oggi eh, sono veramente fiero di dire che eh, abbiamo centinaia di iscritti in tutta Italia e, e questo grazie appunto a persone come, come voi, come tutti voi che ci avete seguito sin dall'inizio e ai ragazzi che eh, insomma se continuiamo così continueranno a seguirci. La cosa bella è che stiamo diventando insomma un buon, un buon punto di riferimento per, eh, per tantissime persone che decidono diciamo di affacciarsi a questa eh, a questa modalità anche molto innovativa di guardare ai beni culturali e soprattutto alla gestione dei dati all'interno dell'ambito dei beni culturali. E questo quindi ci fa, ci fa, molto piacere e speriamo che, di continuare a crescere anche, anche in futuro. Ehm, la nostra associazione si mantiene grazie, ehm, grazie al, all'organizzazione di attività formative, in particolar modo abbiamo i corsi di GIS, di modellazione. Eh, chiaramente noi siamo un'associazione che basa ehm, il proprio essere eh, sul, sull'open source, quindi ciò che noi andiamo a promuovere anche in termini di idee e di sviluppo è tutto relativo al panorama eh, dei software open source. Okay? E quindi grazie a questi corsi che noi regolarmente siamo in grado oggi di garantire, intanto ammetto le nuove persone, ecco, alla, continuano a unirsi a noi. Dicevo, eh, siamo un'associazione che si mantiene grazie a, eh, oggi a, a, ad un'abbondante offerta formativa. Eh, con, questi, diciamo, con i proventi che riusciamo ad ottenere eh, da queste attività, noi andiamo a sostenere e a eh, sviluppare quelli che sono appunto per noi eh, i veri obiettivi della nostra associazione. Eh, quindi eh, dal 2014 abbiamo sostenuto e, continu e, continuiamo a sostenere importanti progetti eh, come appunto il progetto PyArchinit o il progetto Map for Future e eh, da oggi, o meglio, da, da, da, insomma, eh, in realtà questa collaborazione è già iniziata, eh, l'associazione Una Quantum si è posta l'obiettivo anche di sostenere lo sviluppo di questo nuovo software di cui poi i nostri ospiti ci parleranno, che si chiama Extended Matrix. E a tal proposito quindi vi voglio ricordare di eh, eventualmente chi fosse interessato di iscriverci, siamo presenti su tutti i canali social, quindi qualora foste interessati ai, ai nostri corsi e eh, soprattutto a questo nuovo corso che attiveremo a febbraio relativo all'Extended Matrix. Quindi quello che oggi andremo a vedere eh, con i ragazzi che ce lo presenteranno poi sarà possibile... Ehm, sarà possibile formarsi all'utilizzo di questo software e stiamo quindi già in, preparando eh, il programma del, eh, per, il corso di, per il corso di formazione. Eh, detto questo, non voglio rubare ulteriore tempo perché oggi è veramente importante eh, vedere, eh, vedere appunto come funziona eh, Extended Matrix e quindi lascio direttamente la parola agli sviluppatori, in particolar modo a Emanuele Demetrescu e Bruno, eh, e Bruno Fanini. Eh, voglio soltanto dire che Extended Matrix è un progetto collaborativo multidisciplinare portato avanti dal CNR ISPC, eh, però appunto non voglio scendere troppo nel, nel particolare perché per questo ci penseranno i diretti interessati. Quindi ringrazio Emanuel, ringrazio Bruno e ringrazio tutti gli altri collaboratori che prenderanno parte a questo, a questo meeting. Eh, ringrazio tutti gli associati e tutti voi che vi siete uniti a noi a questo importante evento a nome di Una Quantum Inc. Grazie a tutti e lascio la parola a Emanuel. Allora, buonasera, e, ehm, grazie di essere qui. Sono contento che ci riusciamo a riunire eh, anche se insomma è il weekend, quindi non è il momento migliore. <clears throat> Siamo sempre tutti connessi praticamente in questo periodo, è diventato un momento quasi normale. E vuole essere un pomeriggio, sera piuttosto informale, quindi mh, mm, vuole avere anche mh, eh, come dire, l'ambizione di, di, metterci tutti quanti intorno a un tavolo e raccontare un po' non solo del progetto, ma anche delle persone che sono interessate al progetto. Quindi sarà un momento comunitario, sarà un momento per conoscere e ehm, faremo una piccola introduzione, io e Bruno, che siamo diciamo, le persone che attualmente si stanno occupando della parte di mm, mantenimento, sviluppo, ehm, degli strumenti che ruotano intorno all'Extended Matrix, ehm, ma parleranno anche persone che stanno già utilizzando questo strumento all'interno di loro progetti e ehm, dopodiché, come avete visto insomma, dal link eh, pubblicato sulla pagina Facebook, eh, prenderanno la parola anche eh, delle persone che hanno interesse ad utilizzare questo strumento all'interno dei loro progetti. E quindi per far questo hanno candidato con um, un'immagine, poche righe insomma, di presentazione, ma ci, ci diranno meglio eh, dal vero, mh, mm, un loro progetto su cui stanno lavorando vedere, ehm, diciamo in qualche modo, eh, lo vorrebbero vedere protagonista nell'utilizzo di Extended Magics. Ora, ehm, sarà per noi un'occasione per fare una sorta di jam session live, cui guardiamo questi progetti e cerchiamo di capire, di dare delle risposte concrete alle persone che appunto ce li raccontano, mh, mm, per capire cosa si può fare con l'extradematics, cosa no e quali sono in qualche modo gli approcci, i, si possono dare dei consigli, questo può essere utile per tutti quanti. Naturalmente vi invitiamo a, a porre le vostre domande in chat in maniera tale che riusciamo a essere tutti quanti allineati e poi troveremo un momento anche per eh, fare una scorsa alla chat e in qualche modo cercare di rispondere a tutti quanti. Allora, noi abbiamo una piccola presentazione eh, per introdurre il tema dell'Extended Matrix. Eccolo qui. Vi chiederò di spolliciare qualora si, si veda. Eh, naturalmente tenete pure le, le, camere aperte, non è assolutamente un problema, perché, anche perché non vuole essere una lezione frontale, è più un modo per guardarci eh, fra di noi in faccia e per poterci scambiare eh, delle informazioni e anche dei pareri. Ehm, naturalmente chi non ha modo di aprire la camera perché mh, mhmm, magari in delle situazioni in cui non può aprirla lo comprendiamo benissimo e va bene lo stesso, ma chi può insomma è, è invitato insomma a, mhmm, in qualche modo a, a, condividere anche il volto in modo tale che ci conosciamo tutti quanti. Allora, facciamo partire un attimo la presentazione e mi fate un segno se si vede. Sì, Emanuele, si vede. Perfetto. Allora, si tratta, come vi dicevo, di un progetto che ehm, nasce alcuni anni fa per rispondere a un bisogno molto semplice, quello di eh, raccontare in maniera più strutturata. Ma guarda che figata poi... Ecco. che ha messo lui lo sfondo dietro. E, mm ehm, è più semplice diciamo, riuscire a ehm, raccontare un'ipotesi ricostruttiva eh, sviluppata in 3D eh, andando a, ad annotare tutti quelli che sono i processi che vengono fatti per arrivare al, all'ipotesi ricostruttiva. Il progetto ha un, attualmente un, un, sito internet per la parte del linguaggio formale, quindi diciamo qui si va ad annotare il processo, quindi è proprio la banca dati vera e propria, e poi vedrete nella parte che ci racconterà Bruno anche un sito di riferimento all'interno, eh, una pagina di riferimento all'interno di un sito eh, che è il blog personale di sviluppo eh, di Bruno Fanini per quanto riguarda gli strumenti di visualizzazione 3D. Tutto il discorso dell'Extended Matrix parte da un, eh, un'osservazione eh, importante, ovvero quali sono le parti di un'ipotesi ricostruttiva che non vengono normalmente utilizzate nella documentazione. Un elemento molto importante è la lacuna, ossia la mancanza di informazione sugli scavi archeologici. Che cosa intendiamo per lacuna? Intendiamo che um, in un monumento antico, in uno scavo archeologico, in un manufatto, uno degli elementi preponderanti, proprio per il passare del tempo, è la mancanza di parte del, del, del monumento. Eh, nel foro di Traiano a terra mancano ormai tutte le lastre pavimentali. Queste lastre tuttavia hanno lasciato un'impronta. Questa impronta è per noi una testimonianza che manca qualche cosa ed è un punto di partenza fondamentale e rinunciabile per le ipotesi ricostruttive. Questo tipo di informazione normalmente viene eh, fissata nella documentazione archeologica ehm, sotto forma di lacuna, sotto forma di unità stratigrafica negativa. Questo eh, è il punto di partenza della banca dati legata all'Extended Matrix, cercare tutti quegli elementi eh, perduti che devono essere ricostruiti. Quindi eh, c'è un legame molto stretto dell'ipotesi ricostruttiva con la realtà materiale, con eh, il monumento. Quindi eh, gli strumenti formali che vengono utilizzati sono l'unità stratigrafica, come avviene nei normali, ehm, nella building archeology, quindi nell'archeologia eh, dell'architettura o nell'archeologia, diciamo, dello scavo archeologico, e, ehm, a cui però vengono aggiunti dei concetti che sono le unità stratigrafiche virtuali, ossia tutti quegli elementi ricostruttivi che ci permettono di restaurare, di reintegrare e di riportare eh, a rappresentare un contesto come doveva apparire nell'antichità. Quindi si usano gli stessi strumenti che si usano nella realtà stratigrafica, un matrix di Harris che viene però esteso, da cui il nome Extended Matrix. Le varie fasi vengono prese in considerazione, vengono definite, ma ehm, poi abbiamo un um, elemento in più che viene inserito nel matrix classico, che è l'elemento ricostruttivo. Quindi non abbiamo solo le singole fasi, ma abbiamo anche l'ipotesi ricostruttiva che può essere sviluppata per una fase o per tutte le fasi del, del sito. Per arrivare ad avere questo tipo di strumento dobbiamo andare a um, rappresentare la stratigrafia nello spazio tridimensionale. Quindi il punto di partenza sarà eh, la lettura stratigrafica o del monumento o dello scavo archeologico. Mm, si può partire da un, quando si è fortunati, da una buona base fotogrammetrica, quindi un rilievo tridimensionale, e su questa base fotogrammetrica si sviluppa una sorta di GIS 3D con tutta la stratigrafia e viene linkata, ogni singola unità stratigrafica reale viene linkata ad un uh, elemento simbolico nello spazio 3D che è il proxy. Eh, nel GIS voi sapete che esistono i punti, le linee e le aree, nel 3D ci sono i proxy, dei volumi che vanno a vettorializzare parti di, di superficie, dei volumi dandogli ehm, un corpo semantico, quindi questa parte del nostro modello 3D altrimenti non è che un'unità stratigrafica. Quindi possiamo eh, rappresentare sia i tagli, sia mh, i riempimenti, le strutture murarie e così via. Questo eh, viene gestito con un software che si chiama Extended Matrix ed Extended Matrix Tool, che è un add-on per Blender, un add-on scritto in Python, è ehm, licenza GPL3, è disponibile su GitHub ed è eh, liberamente scaricabile e utilizzabile da chiunque. Lavora in tandem con un altro software che mh, mm, purtroppo non è open, ma è un software libero, è un freeware um, dell'iWorks che si chiama IED, mm, esiste per Windows, per Mac, per Linux, quindi mm, lo potete tranquillamente utilizzare, e, um, con cui si va a disegnare un, un matrix esteso, eh, salvato in formato GraphML, è un ISO standard XML, e dopo questo viene ehm, linkato automaticamente con Blender. Quindi che sia la stessa persona che lavora con due schermi, che siano due persone che si condividono i dati mh, mm, da remoto, in tempo reale sia mm, la banca dati grafica e lo spazio tridimensionale. Brevemente un uh, workflow tipo dell'Extended Matrix è lo scavo, la documentazione geometrica e la lettura stratigrafica, quindi dello scavo con le schede US, USM e quant'altro. La banca dati. La banca dati viene digitalizzata, portata in laboratorio, dove ehm, il modello 3D diventa una replica digitale, quindi ad alta risoluzione, su cui si può lavorare e su cui tramite le M-Tools si aggiungono le unità stratigrafiche, diventa il nostro GIS 3D di scavo. Eh, è un po' più di un GIS 3D, ma poi lo vedremo per dare un'idea. Su questa base è possibile lavorare all'ipotesi ricostruttiva, che inizialmente non è altro che una serie di volumi con dei colori canonizzati, ehm, legati um, al, al Matrix, quindi Blender e IED lavorano insieme. Una volta che questo modello ricostruttivo volumetrico detto a proxy è finito, si passa alla um, rappresentazione realistica e dopodiché si arriva al dataset finale. La cosa interessante di questo pipeline di lavoro è che coinvolge persone con competenze diverse e non necessariamente deve essere la stessa persona a fare tutta la filiera. È un lavoro multidisciplinare, è un lavoro eh, in cui ognuno può avere un, un, ruolo e non necessariamente si deve sovrapporre. Per esempio la ricostruzione realistica può essere fatta da un grafico 3D, che magari non necessariamente è anche un archeologo, meglio se ha delle competenze o un po' di specializzazione. Allo stesso modo la modellazione 3D può essere fatta, dei proxy può essere fatta da un modellatore junior, magari è anche un archeologo, possibilmente un archeologo, e lo stratigrafo invece può fare solamente il matrix, e la l'ipotesi ricostruttiva. Quindi tutte queste persone possono lavorare insieme grazie a una pipeline coerente. Faccio un po' di esempi grafici, eh, quindi questo è, si è il sito delle onde marine a Cervetri che è stato scavato nel 2016 e ha sempre questa, questa mh, mm, rappresentazione a proxy volumetrica a ogni oggetto colorato, cioè collegata un'unità stratigrafica virtuale con tutte le fonti che sono state utilizzate per ricostruirla e poi c'è un modello di rappresentazione e sono separate. Piccolo esempio della, della mh, mm, fornace di, di Montebelluna, della fucina di Montebelluna, i vari step, foto, livello fotogrammetrico, rilievo classico, integrazione di questi elementi eh, legati al, al matrix classico sulla destra, ehm, all'interno di Blender siamo, e l'ipotesi ricostruttiva che ha a questo punto anche la mh, parte diciamo, delle fonti che sono state utilizzate per fare la ricostruzione. Um, questa slide la voglio far vedere dopo, eh, dopo che cedo cioè, però la parola a Bruno per la parte eh, di Envic. Grazie, grazie. Allora condivido intanto lo schermo io. Sì. Eh, confermate che si veda. Si vede? Sì, si vede. Ok, perfetto. Ok, allora qui giusto brevemente in queste poche slide per raccontarvi che mh, mm, in concomitanza proprio con questo formalismo eh, nel, intorno al 2016 eh, proprio insieme a Emanuel poi è, è nata questo strumento che è un vero e proprio tool eh, il cui obiettivo era quello di eh, creare uno strumento interattivo orientato ai professionisti, professionisti che lavorano ovviamente con questo tipo di eh, formalismo eh, dell'extended matrix. Eh, qui nel video stiamo guardando un, un primo prototipo eh, creato proprio intorno agli anni 2016, come vedete già orientato anche al discorso di frizione immersiva, quindi attraverso i visori, eh, e questo per noi è stato um, un importante playground proprio anche a livello di ricerca, perché Uh, perché abbiamo subito iniziato a ragionare sull'estrazione dei dati uh, da, da, da un Excel matrix, quindi i dati che poi uh, servono per, proprio per l'interrogazione, quindi parliamo sia di interrogare eh, questi proxy, e sia di um, fare un'ispezione spaziale in uno spazio che effettivamente ha quattro dimensioni, Uh, e poi tutto il discorso di ricerca per quanto riguarda la presentazione, quindi come visualizziamo uh, questi dati e come presentiamo anche le informazioni associate a, a questi, eh, ai proxy. Okay? Uh, e poi specificatamente nel, per quanto riguarda frizione immersiva c'è anche tutta la parte di ricerca molto attiva sulle eh, interfacce, quindi eh, le interfacce immersive, interfacce spaziali che eh, si possono studiare e sviluppare per presentare questo tipo di dati. questo per quanto riguarda ieri. oggi appunto il, um, lo strumento è completamente online, eh, il che significa che è, è una web app application, quindi che non necessita alcuna installazione, eh, e questo è stato possibile perché ehm, eh, attraverso un progetto europeo appunto chiamato SOC eh, è iniziato lo sviluppo e il porting di questo strumento verso il web eh, appoggiandoci a un framework sempre nostro delle, dell'SPC chiamato Atom, eh, che tra l'altro abbiamo presentato anche eh, di recente a un workshop di Archeofos. Um, ovviamente qui non c'è il tempo materiale per raccontarlo perché è molto esteso, però eh, da una, ha dato una base molto solida per creare un tool come Envic, che adesso vedremo anche uh, live. E, ehm, da Aton noi ereditiamo tutta una serie di potenzialità che si rispecchiano anche nel tool stesso, eh, in particolare, qui ne evidenzio alcune, gi giusto per eh, darvi un'idea. Intanto è una presentazione liquida. Che si intende per liquido? Significa che questo tipo di strumento, così come tutti gli strumenti che sono basati su Atom, eh, raggiungono tutti i dispositivi, il che significa che ehm, questo tipo di frizione interattiva la possiamo fare su smartphone, tablet, PC, fino ad arrivare anche ai visori immersivi. Eh, il tutto da una pagina web, ovviamente. Eh, andiamo a ereditare anche tutto il discorso delle performance, in questo caso in particolare ci interessano le performance di interrogazione perché stiamo interrogando eh, uno spazio a quattro dimensioni, quindi è, eh, è necessario che ci sia anche un, un discorso di uh, interrogazione efficiente di, questi, di, questo ambiente virtuale. Um, andiamo a ereditare anche una, una compliance con degli standard moderni eh, sia per quanto riguarda la presentazione sul web mh, mm, 3D e sia anche per quanto riguarda ad esempio formati 3D che vengono usati per eh, presentare online questi ambienti e poi anche un'erogazione un di, di questi ambienti virtuali eh, scalabile, quindi che può essere eh, riadattato eh, sui propri server o all'interno di classi virtuali Ovviamente anche questo progetto, questo framework è completamente open source, GPL3, e ehm, quindi può essere liberamente utilizzato. A questo punto io vi mm, farei vedere uh, due demo, quindi esco un attimo dalla modalità uh, presentazione, um, potete, allora intanto vi posso incollare questo link, così lo vedete anche voi. Non riesco a trovare la chat, però... Provo... È, in basso, accanto ai partecipanti. Con un clic dovresti poter aprire in pop-up la chat. No, non ce l'ho. Aspetta, provo a farlo io. Ok, altrimenti incollalo tu se vuoi. Tanto... Sì, sì, sì, lo, ah, ci penso io. Ok, <clears throat> allora vi faccio vedere innanzitutto, ehm, lo schermo lo state vedendo com comunque, no? Sì. Ok, perfetto. Allora, se aprite il primo link, quindi questa prima demo, mm-hmm. è sempre il caso di Montebelluna. Ok? Uh, qui la prima cosa che, um, che, vediamo è appunto una timeline che vedete in basso. Uh, ovviamente una timeline che viene auto automaticamente costruita, eh, estratta in automatico dallo strumento a partire dal GraphML, quindi dal, da un extended matrix, quindi in automatico viene estratta questa timeline che viene presentata appunto a schermo, che ci permette di eh, esplorare l'ambiente in diversi periodi. Eh, poi abbiamo appunto eh, attraverso il nostro mouse, le nostre dita o anche controller di un misura immersivo eh, possiamo andare a interrogare i vari proxy. A questo punto in alto a destra eh, vediamo anche alcune informazioni associate, in particolare qui vediamo la descrizione, mentre io sto interrogando Uh, in questo caso il, questo periodo chiamato last period, ok? Quindi io mi sto andando con il mouse e sto andando a interrogare uh, i vari eh, proxy. Uh, poi abbiamo appunto la possibilità di, eh, attraverso questo piccolo campo di ricerca, di andare a cercare eh, qualcosa nello specifico, ad esempio se io qui metto USV, vedete in automatico c'è questa ricerca live in tempo reale che mi va a evidenziare eh, un gruppo, mi va a filtrare eh, alcuni proxy specifici, ok, che fanno match con la ricerca che sto facendo. Se io qui continuo sempre a scrivere eh, USV 100, lui mi va a evidenziare l'unità stratigrafica virtuale 100. Ok? Un'altra cosa che possiamo fare, ad esempio, è cercare ehm, parole chiave che sono, ad esempio, all'interno delle descrizioni. Quindi se qui si scrive, ad esempio, Anvil, ok? Lui automaticamente mi va a filtrare tutti i proxy che nella descrizione hanno appunto, la, in questo caso, l'incudine eh, raccontata all'interno della, eh, della descrizione. Eh, qui vediamo poi attraverso questo pulsantino tutti i vari match, quindi da qui potete anche andare a ispezionare nel dettaglio. Ok. Eh, poi adesso vi farei vedere um, eh, l'altro esempio di Porta Marina, quindi il secondo link che avete visto nelle slide, Uh, in questo caso uh, vi faccio vedere anche qui in alto a destra avete ovviamente uh, full screen, quindi per andare pieno schermo, poi c'è un piccolo pop-up di settings che, che, ci permette un po' di andare a, a lavorare su alcune opzioni, come ad esempio queste, l'occlusione, questo riguarda um, la possibilità di andare a interrogare eh, o meno proxy che sono nascosti. Ok, ad esempio io ho un muro nel modello di rappresentazione, non riesco a andare a interrogare un proxy che è dietro quel muro. Ok, poi abbiamo eh, un'opzione che eh, eh, riguarda la visibilità dei proxy, quindi immaginatevi come una sorta di raggi X. Vi faccio vedere qui in questo caso, se io tolgo l'occlusione e attivo sempre visibili, vedete che io riesco, andando ad esempio qui, ok? Eh, riesco a interrogare anche ehm, okay, proxy che sono eh, nascosti da, dal modello di rappresentazione, ok? Quindi questo qui serve semplicemente per andare a, ehm, appunto, a, a, a settare eh, alcuni parametri in base, che, in base a quello che sono anche i nostri requisiti possiamo ad esempio anche visualizzare tutti i proxy che sono stati estratti dall'external matrix, che li vediamo tutti quanti insieme, eh, oppure appunto anche qui andare eh, a esplorare questo spazio e interrogare tutti i vari, eh, tutti i vari proxy. Anche qui, eh, ad esempio, io se io scrivo opus, ok, vengono appunto filtrati tutti i proxy che hanno a che fare proprio con, eh, con l'opus. Oppure di nuovo USV, eh, USV 100, e quindi singolo elemento, oppure USM, e vedete che sono tutte le eh, USM evidenziate. Ok, quindi è una, un campo di ricerca, uno strumento molto potente anche per eh, cercare eh, interattivamente all'interno della nostra scena. Oppure anche, ad esempio, eh, le scale. Non so, sono tutti termini che sono eh, automaticamente stati estratti eh, da, appunto dall'extended matrix questo punto torniamo un attimo qui per eh, ritornare alla nostra presentazione. Questo ovviamente eh, ho fatto un video perché ovviamente non riuscivo altrimenti <laughs> a farvelo vedere. Queste sono tutte sessioni catturate invece all'interno di eh, un Oculus Quest utilizzando sempre lo stesso strumento eh, e più, mentre il video scorre vedete appunto lo stesso tipo di interrogazione che viene fatta però eh, utilizzando i controller, in questo caso l'Oculus Quest. Eh, ovviamente questo tipo di eh, interrogazione può essere fatta sia mh, da eh, visori di fascia bassa, quindi parliamo di cardboard, fascia media, fino ad arrivare anche a visori di fascia alta, quindi quelli eh, visori a 6 gradi di libertà. Quindi qui nel, mentre il video scorre vediamo alcuni esempi appunto mentre ci si sta muovendo all'interno di, di, questo spazio a quattro dimensioni. Eh, è uno strumento che per noi si è, eh, si è, anche dimostrato utile anche a livello di validazione perché eh, di fatto eh, andando a estrarre tutti questi dati da un XN matrix permette anche di eh, validarlo quindi ad esempio se ci siamo dimenticati qualcosa eh, il tool, o comunque l'intenzione del tool è quella di dirci ehm, cos'è che è stato, per esempio, qual, cos'è che, quale dato manca, se c'è stato ad esempio un proxy che manca, non è, eh, esempio, è riferito all'interno del standard matrix ma non è stato eh, creato, ad esempio, e quindi di fatto è anche una sorta di visual debug, ok? Che può essere fatto eh, usando questo strumento. Eh, e poi l'ultima cosa è e appunto la possibilità di integrare questo tool anche con um, piattaforme cloud, questo sempre attraverso il progetto europeo che vi accennavo prima, eh, che eh, appunto integrandosi con piattaforme cloud ci per permette di creare una pipeline distribuita e quindi a questo punto eh, può esserci un archeologo che magari lavora fisicamente molto distante da noi eh, e accede alle stesse cartelle a quel punto c'è qualcun altro che magari usa questo tool e, e, essendo anche eh, molto lontano. Il cloud poi ci dà anche tutta la possibilità di eh, lavorare sulle policy di accesso, quindi condividere alcune cartelle con determinati gruppi o team eh, di professionisti, eccetera, eccetera, eh, e poi anche eh, la possibilità, ad esempio, di ehm, fare delle live update, quindi mentre una persona che è molto lontana sta per esempio eh, manipolando o mh, mm, modificando un Excel matrix, questo tool eh, permetterà anche di visualizzare in tempo reale questi cambiamenti che vengono, che vengono fatti. Eh, anche il tool Envic, così come il framework che c'è sotto Atom, anche lui è aperto e lo trovate appunto a questo indirizzo. Anche lui uh, stessa licenza, quindi open source, GPL, uh, GPL3. Ok, mi fermo qua. Grazie Bruno. Ehm, ci tengo a, a, precisare due aspetti rispetto alle cose che avete visto. Uno che mh, mm, siamo all'interno di un ambiente di ricerca, quindi mh, mm, quello che avete visto è in parte pro prototipo, in parte è un qualcosa che usiamo quotidianamente nel nostro lavoro e ehm, quindi è un bel mix. Noi vi stiamo, vi stiamo facendo vedere un po' tutto il quadro, tut tutta la grande immagine in cui alcune cose sono ancora in sviluppo e quindi devono ancora essere perfezionate e migliorate e quindi possono suonare un po' acerbe, altre sono già un, buon, un ottimo punto di validazione e e un altro aspetto che ci tengo a precisare è che um, l'Extended Matrix, uh, prima ancora di essere un software, è una metodologia uh, e quindi ha mh, diciamo, la possibilità di essere utilizzata anche al di fuori dell'ambiente digitale e basta. Um, quindi per noi è un, da una parte un'occasione di ricerca pura, perché andiamo a lavorare con la semantica, andiamo a lavorare con ehm, le mappe mentali e quindi i, le reti di conoscenza, le banche dati a grafo, che sono dei concetti che vanno al di fuori e nascono ben prima dell'introduzione dell'informatica. E questo vale anche per tutta la parte algoritmica che studia Bruno, che non è necessariamente legata a, al software e allo sviluppo. Quindi Bruno, prima di essere uno sviluppatore, è una persona che si occupa di eh, modellizzare la conoscenza e creare degli algoritmi performanti per organizzare questa informazione 3D. Quindi è un prodotto di ricerca e la parte diciamo, di utilizzo professionale sul campo eh, noi la stiamo cercando di spingere il più possibile perché questo strumento vorremmo che fosse utile alle persone che realmente ogni giorno lavorano su uno scavo archeologico e magari hanno bisogno di fare un'ipotesi ricostruttiva tenendo ben organizzate le fonti e facilitando la trasparenza eh, scientifica del loro lavoro, perché purtroppo ad oggi chi fa ricostruzioni virtuali è considerato come qualcuno che fa un lavoro mh, mm, nei migliori casi di buona qualità estetica, ma ehm, nasce sempre il sospetto che dietro non ci sia la solidità scientifica, che dietro non ci sia stato uno studio accurato e questo ha una brutta ripercussione sulla mm, nascita di una professionalità legata alla ricostruzione virtuale scientifica e impedisce lo sviluppo di, una, di un ambito che invece ha avuto dei grandi maestri negli anni che hanno creato le basi eh, metodologiche e documentari per arrivare alle ricostruzioni virtuali che si fanno oggi. E, mm, quindi il nostro sforzo alla fine vuole essere quello di coinvolgere le persone eh, sia nello sviluppo degli strumenti, ma anche nel, nello sviluppo del linguaggio formale che c'è dietro nell'Extended Matrix. Eh, per questo motivo um, non mi voglio dimenticare di ringraziare una Quantum che, che, ha, organizzato la giornata di oggi perché è un po' quello che manca a volte nel mondo della ricerca, delle occasioni di disseminazione un pochino più eh, sociali, in cui si discuta in maniera un pochino più eh, sia, de, sia, di ricerca sia di aspetti applicativi puri. Lo, lo, scavo archeologico lo ha sempre un po' permesso perché è un'attività molto pratica alla fine e quindi questo è un, un, un, punto a favore sicuramente per l'archeologia da campo. Um, non, eh, vorrei però dare la parola a questo punto a persone che stanno utilizzando lo strumento e quindi hanno, eh, pur, non, diciamo, non, pur, non, lavorando immediatamente sul codice o sullo sviluppo ehm, del linguaggio, però hanno mh, utilizzato lo strumento e devo dire anche fornito già dei preziosissimi consigli, tant'è vero che la prossima versione dell'Extended Matrix, la 1.2, conterrà le indicazioni e le esperienze delle persone che stanno per parlare. Quindi in scaletta che abbiamo, eh, Simone, ti cedo la parola. Eccomi. Ehm, sì, eh, beh, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Eh, allora, io sono Raccontaci un Simone... po' di te, prima cosa. Sì. sì. Allora, io sono Simone Berto, sono un eh, dottorando, dottorando eh, presso il Dipartimento di Beni Culturali eh, dell'Università di Padova e eh, sto conducendo un, un, progetto sulla ricostruzione 3D del mh, mm, foro romano di Nora. Ehm, in poche parole, brevemente. Anzi, se, se vuoi posso anche condividere qualche immagine. Se, sì, magari ci parli sopra e può mm. essere mm. interessante. Sì, sì, sì. Eh, sono abilitato? Sì, sì, credo di sì. tutti quanti. Ah, ok, grazie Paolo. Allora... Eccolo qua, vedete? Confermo sì. che si vede. Confermo. Ci vede? Sì. sì, sì. Ok, allora è molto senza, sono poche immagini, tanto per eh, farvi un po' capire anche la mia esperienza. Eh, il contesto che eh, il mio progetto ha l'obiettivo di ricostruire è quello del Foro Romano. Eh, in questo caso vedete sulla sinistra una panoramica del sito di Nora che si trova in Sardegna e un eh, piccolo focus, uno zoom sull'area, eh, il contesto di, di mio interesse. come vedete una parte del foro quella meridionale è totalmente scomparsa, nel senso che il mare nella, nei, nei, nei, secoli eh, se, l'è, pian piano eroso e portato via. Eh, dal punto di vista degli alzati anche il contesto non si conserva molto, eh, però eh, le campagne di scavo che hanno eh, indagato il contesto e anche una corposa pubblicazione che ne è uscita dopo circa dieci anni di scavo hanno potuto darmi le basi per eh, avanzare un'ipotesi ricostruttiva seguendo appunto il, il metodo del, dell'extended matrix. E, ehm, Innanzitutto, anzi, eh, una cosa che va, va, premessa, vorrei innanzitutto ringraziare soprattutto Emanuele, Bruno, ma anche i professori Salemi, Chiotto e, e Boneto che mi stanno seguendo in, in tutto questo percorso e, ehm, e eh, questo è uno dei, dei risultati che si è ottenuto, nel senso che eh, quello che vedete voi è, è il matrix, quindi eh, quello che Emanuel prima vi ha fatto vedere abbastanza eh, in velocità con, con, una piccola slide, questo è una panoramica ad esempio del, del, dell'extended matrix del foro. Eh, personalmente, eh, anche parlando con Emanuel, eh, si è scelto di dare, visto che eh, nel mio progetto mi occupo della ricostruzione dei vari corpi di fabbrica che si affacciano sulla piazza, eh, con Emanuel abbiamo anche deciso di dare una scansione ordinata al matrix, nel senso che ogni colonna, come potete vedere qui, il matrix è diviso in colonne e ad ogni colonna corrisponde un, un corpo di fabbrica specifico o comunque un settore del, del foro. In più personalmente eh, ho deciso di dare una, una certa uh, colore al, al, matrix in modo tale da uh, visivamente individuare i vari corpi di fabbrica e anche le, uh, vari, le varie porzioni di questi monumenti, di questi, di questi edifici, come, eh, con dei colori differenti, nel senso con un colore chiaro eh, dove c'erano le colonne, mentre con un colore scuro dove c'erano i e il tetto, comunque le, eh, eh, tutti gli apprestamenti per, per il tetto. Eh, così un focus sulla, su un'applicazione un proprio del, del, matrix al contesto, eh, come potete vedere con il colore blu quindi eh, si, si, dà l'integrazione delle, delle strutture conservate mentre con il colore eh, verde, questa è una visualizzazione dei proxy, eh, tutte quelle ehm, strutture che sono state ricostruite sulla base di eh, fonti, quindi di confronti con la bibliografia, con confronti puntuali. Ciò ha permesso di eh, comunque, a, eh, come potete vedere, l'alzato non ha uno stato di conservazione eh, adeguato o comunque eh, non si conserva molto innalzato, però sulla base dei dati archeologici, sulla base dei confronti, si è riusciti comunque a dare un'interpretazione eh, e una, una, sorta di chiave di lettura alla, alle, alle, evidenze che, che, si conservano ad oggi. E, e niente, quindi questo è um, un piccolo esempio di, di quello che si è riusciti a fare applicando in questo caso la, la metodologia del Static Matrix e in questo caso la visualizzazione che vedete è tramite il, l'add-on tool quindi all'interno di Blender questo, questo add-on permette, come detto Mano, il dialogo eh, tra eh, il programma Blender di modellazione e gli yeah, del programma per la realizzazione della, dell'Extended Matrix e il, i proxy, i proxy model, quindi questi modelli così eh, semplici fanno da veicolo delle informazioni e quindi permettono di dare una lettura visiva del, del contesto. Ecco qui in breve il, insomma, la mia esperienza. <laughs> ecco. Grazie. Okay. Grazie a te. Poi abbiamo iscritta Daniele Ferdani che è un collega del CNRI SPC e che ha una grande esperienza, 15 eh, anni insomma, di ricostruzioni virtuali eh, che ha una sua esperienza particolare, personale con, con l'Extended Matrix, quindi gli cedo la parola per raccontarci un po', mhmm, come, un po di, di lui e anche di come ha lavorato con lo strumento. Ciao, grazie Eman. Allora, sì, io sono un ricercatore, sono collega di Emanuele e di Bruno, lavoriamo tutti e tre all'ISPC da, sì, da una quindicina d'anni, ormai mi occupo di archeologia dell'architettura e di ricostruzioni virtuali. E negli ultimi anni eh, ho sperimentato un po' insieme ad Emanuele alcuni, alcune attività eh, inerenti all'Extended Matrix, in particolare per eh, tre progetti differenti. Ehm, inizialmente ehm, ho adattato, siccome mh, inizialmente utilizzavo un altro software, che non è Blender per eh, la, la realizzazione di ricostruzioni virtuali, um, ho dovuto un po' adattare alcune, alcune eh, parti relative alla visualizzazione. E questo un po' anche per spiegare il fatto che, come diceva prima Emanuele, l'Extended Matrix non è solamente un software, ma è una metodologia che ci sta dietro. E quindi, indipendentemente dal software che viene utilizzato per realizzare la ricostruzione virtuale, possiamo comunque ottenere un ottimo eh, lavoro di documentazione. L'unica parte che non si può fare all'interno di, di, di, altri software, almeno per il momento, è la parte di visualizzazione semantica, comunque all'interno di Blender, però con, adeguate, con adeguati processi di esportazione all'interno dell'Envic sviluppato da Bruno è comunque possibile eh, riuscire a raggiungere risultati analoghi l'esperienza che vi volevo ehm, far vedere è quella relativa, eh, condivido lo schermo, eh. Eh, vedete l'immagine? Ok, è relativa a una mh, mm, relativamente recente ricostruzione del foro di Augusto. Eh, questa ricostruzione, ce ne sono tante relative al foro, ma questa in particolare è stata realizzata in occasione mh, mm, di un game, di un applied game eh, per PlayStation VR. Un serious game sviluppato all'interno di un progetto europeo per la gamification all'interno del settore patrimonio e cultura, eh, sviluppato appunto dal CNR in collaborazione eh, con Vitron, una, una, una ditta di, di, sviluppo di videogames di Malta. In questo caso abbiamo collaborato a stretto contatto con questa società proprio per realizzare, eh, per realizzare questo videogioco da fruire in, completamente in realtà virtuale. In questo caso, trattandosi del foro di Augusto, è un, è un sistema, un complesso architettonico molto complesso, in quanto appunto eh, sono numerosi corpi di fabbrica eh, da ricostruire, c'è molto edito, sono state in passato fatte ricostruzioni, ma ovviamente non c'è eh, edito un dato puntuale relativo a ogni singolo elemento architettonico. Quindi abbiamo, in collaborazione col Museo del Foro Imperiale, abbiamo dovuto mettere insieme tutto il materiale edito eh, relativamente alle ricostruzioni delle singole parti, cercando di eh, riorganizzare tutta la documentazione per poter andare a rappresentare eh, visivamente eh, la ricostruzione delle varie aree del foro. Quindi siamo partiti inizialmente da un rilievo e poi eh, lavorando sia sul rilievo che sulle fonti abbiamo cominciato a ricostruire gli elevati eh, del foro. Anche in questo caso abbiamo utilizzato lo IED come, come strumento di eh, mappatura eh, del, del, del, dato stratigrafico virtuale. Ne faccio vedere un piccolo esempio qua, questo è un esempio eh, tabellare in cui appunto viene mostrato un po' il processo, no? quello che, di cui parlava prima Bruno e De Manuel, in cui qua abbiamo eh, delle strutture archeologiche, unità stratigrafiche e murarie, alcuni elementi eh, individuati in giacitura secondaria e riposizionati secondo un, un approccio di, eh, anastilosi, di anastilosi virtuale. E poi dal matrix eh, di scavo viene poi aggiunta tutta la parte virtuale, quindi di, di, di extended matrix, connesso poi a un, eh, a, a, all'OIED che contiene poi tutti i rapporti stratigrafici, le varie descrizioni eh, relative alle eh, proprietà del materiale ricostruito e a quali fonti relative a quel materiale sono state utilizzate per ricostruirlo. Anche in questo caso è stato realizzato il modello proxy, che è il modello appunto necessario anche ehm, non solo a collegare la singola fonte al modello ricostruttivo e quindi mantenere traccia di tutto il processo analitico e documentale, ma anche per ehm, testimoniare e garantire la trasparenza del dato scientifico, cioè dichiarare a chi vede la nostra ricostruzione quale parte realmente ehm, è una struttura in situ o una struttura individuata in giacitura secondaria e che cosa invece è stato ricostruito sulla base di un'interpretazione. Quindi anche in questo caso il rosso, eh, questa è una codifica colori standard, eh, ormai definita all'interno delle standard matrix, in cui al rosso corrisponde le, le architetture ancora presenti in situ, in, in giallo più chiaro eh, strutture individuate in giacitura secondaria e riposizionate nella loro presunta eh, posizione originale, il giallo più scuro invece è una, um, un completamento eh, dell'elemento eh, frammentario, in blu una ricostruzione strutturale eh, basata sulle evidenze archeologiche eh, individuate in situ, e infine in verde tutto ciò di cui non si ha un'evidenza archeologica, ma che viene dedotto sulla base di o confronti diretti in situ, come ad esempio le colonne, ovviamente ne abbiamo tre ed è possibile ricostruirle per confronto, o altrimenti, in caso non ci siano confronti diretti sul sito, con confronti con altri eh, siti che presentano elementi analoghi. Quindi anche in questo caso, ehm, qua vi faccio vedere alcune immagini eh, relative appunto a, alla, a uno degli output finali del progetto realizzato insieme a Bruno. Qua è una visualizzazione del modello eh, ricostruito all'interno di, di Unreal, un motore grafico. E, ehm, appunto, questo per indicare che non necessariamente ehm, bisogna farsi limitare da, dal software che utilizziamo per realizzare la ricostruzione, che l'approccio fondamentale è proprio quello del, eh, quello stratigrafico, cioè di ehm, eh, mantenere una nomenclatura per ogni elemento ricostruito a cui poi viene associato tutto un database di informazioni che poi ci garantiranno la possibilità di realizzare un modello semantico che possa essere interrogabile. Questa struttura è completamente indipendente dal software. Se in futuro avremo un, altro software che non sarà eh, l'Envic per poter interrogare il modello, la struttura sarà comunque eh, ci garantirà comunque di poter eh, tenere traccia di tutto il lavoro fatto. E penso di potermi fermare qua. Grazie mille. Grazie, grazie. Beh, non c'è che dire, è un, un lavoro splendido, sono contento che diciamo, tu l'abbia fatto vedere. Eh, naturalmente ci sono anche altri progetti che sono in fase di sviluppo in laboratorio utilizzando questa metodologia questo è edito, è concluso e, ehm, e ehm, ha la caratteristica appunto che um, fa capire come appunto utilizzando un software che non sia Blender e, um, si, si, possa comunque utilizzare questa metodologia. E, in realtà noi vorremmo piano piano eh, riportare questi tool che sono comunque open anche in altri software in modo tale da rendere più facile la vita nel utilizzare anche la parte di visualizzazione. E a questo punto vorrei dare la parola a mm, Cristina Gonzales che ehm, ci, si connette credo da Madrid, ma lei è una studentessa di Southampton e a lei ha una buona esperienza di ricostruzione virtuale perché ha fatto anche la sua tesi di master sulla eh, ricostruzione virtuale utilizzando l'Extended Matrix e adesso sta facendo un, un tirocinio con noi mm, al, anche se da remoto come si fa adesso e quindi avevo piacere di, eh, di introdurla. Prego. Thank you. I actually don't speak Italian, so I'm going to do it in English. Uh, I um, I learned about the extended matrix at the University of Alicante, where I did my master's. So I actually learned it outside Italy. thanks to one of my professors that worked with Emmanuel, um, Daniel Tejerina, and he gave a really basic idea of what the extended matrix could do. So it actually interested me of the way that it can standardize um, the process of doing virtual reconstructions. And I decided to do my master dissertation for one of the um, rooms, the tepidarium room of one of the thermi that is found in Elche and Alicante. So I used it in combination with um, the graphic scale uh, that it's used in the Byzantium 2000 project and did it like a um, very basic extended matrix for my project, which I don't have the PowerPoint here, but it really helped me to understand what the uses could be of the extended matrix. And my experience is that I tried it on my own without having actually a guidance of how to use it. And thanks to how it is explained online, I did get to put into practice. And after that, I contacted Emmanuel to learn more about it and do a placement, which has been granted to help with the uh, Line C project um, in joining the already reconstructed model, virtual model with the extended matrix. So it's kind of a background, but like backwards project of doing the already, the, the reconstruction is already done. And now you have to join it with the extended matrix. And that's possible thanks to um, the University of Southampton. So hopefully I get to extend the notion of the extended matrix also to England where I now have to do another project. Yeah, so okay. that would be my experience. Thank you, Cristina. Thank you so much. Ehm, a questo punto credo che abbiamo ehm, esaurito il nostro giro diciamo, di, di, racconti di quelli che sono i nostri, di persone che già stanno utilizzando l'extended matrix e ehm, andiamo verso um, quella, una parte del nostro pomeriggio in cui rac- diamo un po' la parola alla comunità. E c'era un link prima di questa, mm, diciamo, quando è stata fatta la chiamata a questa giornata, ehm, sull'evento di Facebook per potersi candidare a prendere la parola e a raccontare i propri progetti. Quindi questa parte della giornata sarà dedicata a questo. E, ehm, mh, abbiamo quattro persone che si sono candidate a parlare del proprio progetto e cercheremo in live eh, tutti insieme di capire eh, come e se e come poter utilizzare l'extended matrix in questi progetti che ci verranno raccontati. Quindi ehm, non mi ricordo l'ordine, aiutatemi. Paolo credo che sia Paolo Rosati è il primo. Sì, sì, grazie mille. Grazie Paolo. Io eh, ringrazio innanzitutto Emanuele e Bruno e i ragazzi di Extended Matrix se posso insomma ehm, unirvi all'interno di, di, una compagine, siete una community fantastica state veramente creando una cosa difficilmente <laughs> vista prima e, ehm, ed è un pochino quello che insomma non sapendo utilizzare le parole, non sapendo quali erano i termini, eh, tutti ci si, presi, ci si prefiggeva di fare e quando si studiava all'università, no? quando si vedeva appunto per la prima volta gli scavi con uh, insomma, i professori, i grandi, i grandi nomi dell'archeologia, sentendo un po' le spiegazioni di oggi mi, mi è venuto in mente, perché sto leggendo i suoi articoli ultimamente, Patrizio pensa bene, e, ehm, e, come insomma tutta quella enorme mole di informazioni, tutta quella gigantesca ha portato di fonti, di confronti, di materiali e possa benissimo trovare spazio, spunto all'interno di, di, queste visualizzazioni, di questi studi che sono assolutamente filologicamente insomma, e archeologicamente in maniera stratigrafica e, insomma, molto molto rigorosi. E è veramente, veramente diciamo, il campo in cui lo stratigrafo si, trove, si troverà, si, trovere, <laughs> si, troverà a suo agio in maniera, in maniera generale e nel futuro. E, ok, questo è un piccolo complimento da parte mia, ma eh, potrei continuare da qui fino <laughs> probabilmente per un'altra mezz'ora. Però mm. eh, allora io adesso non è che vi eh, farò vedere la mia esperienza come Standard Matrix, ma vi farò vedere il mio punto di arrivo come eh, povero archeologo che lavora con il GIS e come eh, la mia vita è stata difficile prima di Extended Matrix, sostanzialmente alla fine era questa. E mia, mm, il mio intervento di oggi sarà molto breve, vi condivido al volo lo schermo. E in pratica eh, quello che vi voglio far vedere è un piccolo, appunto, un, un intervento in realtà di scavo che ho condotto eh, insieme al mio collega Cristian Damassa a Portus e abbiamo presentato appunto nel 2019 eh, un intervento di scavo classico, una ricerca topografica fatta molto bene dal collega Damassa con appunto la documentazione grafica eh, normale che si fa sugli scavi è uno studio eh, stratigrafico, così eh, come eh, ci è stato spiegato in, appunto, in accademia, quindi tenendo conto delle fasi costruttive e tenendo conto eh, diciamo, di tutto ciò che riguarda lo scavo appunto, stratigrafico, quindi sia strutture in elevato, strutture negative, piuttosto che stratigrafia stratigrafia appunto eh, strati di terra per, per capirci. E, ehm, questo mio, eh, tra virgolette, questo nostro studio si incrocia con in Extended Matrix come? Eh, si incrocia tramite eh, fonti bibliografiche perché eh, prima di conoscere, Emanuele lo conoscevo anche prima, ma prima di conoscere il portato della, degli studi e dei lavori di Emanuel e di, e di Bruno, e quindi anche dal punto di vista grafico, mi sono imbattuto in un loro articolo in cui si parlava di queste, eh, di queste USV, delle unità stratigrafiche virtuali, e di come eh, sono tutta quanta eh, appunto un apparato fondamentale per poter poi dopo successivamente agganciarsi per ricostruire eh, ciò che l'archeologo normalmente appunta sul taccuino, cioè no <laughs> normalmente c'è cioè ciò che noi eh, facciamo fatica anche a ricordare di un sito e quindi che una spoliazione eh, effettivamente poi dopo possa portare sopra di sé <laughs> nel, nei secoli passati eh, avesse portato un plinto piuttosto che una colonna, piuttosto che eh, un elemento che oggi non riscontriamo più, eh, dopo appunto tre anni eh, dagli scavi ci può benissimo sfuggire e dobbiamo sempre essere lì a eh, dover eh, cervellare per capire per quale motivo abbiamo fatto una fase in un certo modo piuttosto che, che in un'altra. E, e, quindi eh, che cosa mi, <laughs> mi ero inventato nella mia, nella mia insomma, poca conoscenza della situazione? E questo è un classico e banalissimo GIS fatto con, con QGS, QGIS. E questa è l'area, la conoscete tutti, insomma, è l'area di Cortus. E è uscito, tra le altre cose, adesso un bellissimo contributo su Portus e di, appunto, del gruppo di ricerca eh, del Portus Project, appunto di Southampton, il professor Key, e che vi invito tutti quanti a scaricare e a leggere, è open access, è veramente, e se parla dell'isola sacra, è veramente un lavoro che che cambia la prospettiva di ciò che, insomma, che era il Trastevere di Ostia, per esempio, piuttosto che eh, l'isola sacra stessa e il, suo, il, loro rapporto con il porto di Traiano. E questo è eh, sostanzialmente quello che faccio, che facevo quotidianamente, ora spero, spero di poterlo man mano implementare con eh, i corsi di Manuel e eh, di Bruno, piuttosto che eh, con eh, un po' di fatica appunto che ci ripartirò anche di mio, una semplicissima pianta di scavo. Eh, nelle etichette leggete i numeri 2S, eh, ci sono insomma, diversi layer, uno vuol dire eh, se il muro è, stato, è in fase, 0 se l'apparato murario è, in, è stato utilizzato in quella fase lì quindi sostanzialmente non, non c'è niente di particolare, è stato utilizzato per fare la presentazione che, di queste piante di fase qui, quindi riutilizzo o in fase all'interno del periodo insomma, che, che, gli compete. E per poter poi dopo andare leggermente oltre e andare a eh, analizzare il, il paesaggio, quindi come si compone tutto quanto, e, ehm, avevo deciso di eh, seguire un po' i consigli di Emanuele e Bruno, cioè inserire delle US, eh, delle unità stratigrafiche, diciamo, virtuali, e di vederle poi in 3D. E, eh, e per questo, insomma, mi sono agganciato a un semplice plugin, si chiama QGIS3JS, che poi solo ieri o l'altro ieri abbiamo scoperto con Bruno che utilizza una parte del cuore informatico delle librerie che utilizza anche Extended Matrix, questo plugin sviluppato eh, da un ragazzo, eh, da un ricercatore giapponese, eh, che è appunto 3JS, che aiuta eh, con pochi semplici clic a eh, elaborare dei modelli in 3D del eh, proprio paesaggio, inserendo all'interno del database, del database della tabella degli attributi, eh, i dati sull'altezza delle murature, quindi nella Z, piuttosto, come potete vedere qui troviamo l'altezza delle murature, piuttosto che eh, invece il, eh, la possibilità di inserire la quota, quindi si può anche mettere a quote sfalsate rispetto al terreno. Ovviamente eh, sotto qualsiasi tipo di GIS si possono mettere dei DEM, quindi si possono mettere dei Digital Elevation Models, e eh, quindi ricreare anche eh, una conformazione in quota di ciò che eh, noi vediamo. Ora in realtà io volevo far vedere un po' tutto quanto, non volevo far vedere solo uno stralcio per quello che sono tornato indietro, quindi giro questo mio lavoro in maniera tale che tutti quanti possiate comprendere, ed ecco qui. E, ehm, è banalissimo, è banalissimo, però eh, vi giuro che già solo applicando questo tipo di approccio mentale suggerito da Bruno, suggerito da Emanuele, eh, ho avuto delle, degli ottimi riscontri e ho avuto eh, diciamo, la possibilità di descrivere questo luogo in una maniera che non avrei potuto fare eh, precedentemente, perché semplicemente ho dato dei numeri USB, ok, delle industrie grafiche virtuali, eh, a spazi che prima eh, non mi appuntavo. Eh, sembra una cosa banale, ma in realtà questo ha cambiato un po' la mia prospettiva. Questa grigia è un USB, ok? Non c'è, in realtà è stata rasata probabilmente in periodo severiano <laughs> per accedere meglio a questo spazio questo ha creato probabilmente anche dei danni strutturali che ha fatto abbandonare un po' tutto quanto eh, questa parte dell'edificio, eh, però senza praticamente questo piccolo appunto non mi sarei mai ricordato che dell'esistenza di questa rasatura e nelle fasi successive non avrei potuto comprendere effettivamente come tutto questo quartiere, questo isolato di eh, Portus vicino all'Episcopio eh, avesse avuto la sua evoluzione nel tempo. Ora, questo è quello <laughs> che ho fatto con GIS, con Extended Matrix, come avete visto non c'entra nulla se non per una piccola parte eh, da, diciamo dell'ontologia dal punto di vista proprio metodologico, eh, però eh, insomma sono tanto contento di questa giornata, ho combattuto molto perché si, una quantum potesse ospitarla eh, ho sempre trovato tanto appoggio da parte dei miei colleghi, del direttivo dell'associazione, di Roberto, de, eh, il presidente, eh, Luisa, Gabriele e anche Alessandro. Eh, sono stati fantastici e ringrazio tutti quanti e do la parola a chi mi segue. Se Paolo, ci sono delle domande sì, o altre cose. Sì Paolo, guarda, io credo che, credo che, sia utile proprio prendere, spunto, prendere spunto diciamo, dal tuo lavoro per perché quel- questa è una situazione abbastanza classica, se vogliamo. C'è un progetto di archeologia di scavo eh, in cui le informazioni sono organizzate all'interno di un GIS, quindi c'è una banca dati alfanumerica con i numeri di strato, ci sono delle schede eh, di unità stratigrafica, ci sono poligoni chiusi, c'è una caratterizzazione e oltretutto è un materiale di, di buon livello il vostro, eh, oltretutto avete utilizzato uno strumento ehm, che reputo ehm, eccezionale, insomma, che è il PR sì, ecco, che è ecco uno strumento... Questo è PR Kinit per... in tutta la sua nuova bellezza, perché Enzo Cocca ci ha messo mano e queste schede sono, sono finalmente quelle ministeriali, le schede US, e, insomma, sì, è, appunto è uno strumento molto molto buono, quindi diciamo è un dato per intenderci è un dato di partenza di ottima qualità, già stratigrafico e avete anche un matrix di scavo. Su questa situazione eh, l'extended matrix trova tutti i requisiti per essere fatto con grande facilità, perché ehm, l'extended matrix eh, non è altro che eh, la documentazione di un'ipotesi ricostruttiva virtuale ehm, fatta con gli stessi strumenti che useresti per uno scavo archeologico nor- normale. Quindi eh, è come se tu andando sul, sul, sito non lo trovi frammentario, ma lo trovi tutto quanto intero e lo documenti stratigraficamente, né più né meno. Ovviamente ehm, non è così e le, le, parti che sono ricostruttive hanno bisogno di essere ehm, come dire, collegate alle fonti e non solo alle fonti, ma a come le fonti sono state utilizzate. E qui parte tutto il discorso del, linguaggio, del formalismo e del linguaggio formale. Chiaramente adesso non, non ci addentriamo in questa cosa qui oggi, eh, a meno che non esca proprio fuori eh, dalle nostre chiacchiere, perché vuole stare un pochino più sul... Quindi eh, quello che ti posso dire Paolo è che eh, poi mh, anche altri colleghi se vogliono dire la loro, su questo mi sembra che eh, questo caso d'uso che ci state facendo vedere ehm, già pronto per essere in qualche modo portato eh, nell'extended matrix. Sarebbe utile poter sì. esportare, lato pratico, esportare eh, la banca dati um, in un formato che può essere letto dagli head, un foglio normale Excel, un CSV, quindi mm, diciamo, una tabella dei dati, eh, può essere importata tranquillamente in YED e lui genera un matrix di scavo perché coglie le relazioni stratigrafiche perché di prima dopo. Mhm. A quel punto c'è da fare un po' di pulizia, non abbiamo un importer uh, pulito purtroppo qua, c'è da fare del lavoro qui, cioè abbiamo delle, delle, di, l'idea di collegare Extend Matrix a PRKinit e Lu, eh, c'è Luca Mandolesi, anzi che è stato diciamo il eh, un, un, creatore e, e, ha spinto tantissimo insomma, nei primi anni, è il punto di riferimento assoluto per, per Kennedy insieme a Denzo Cocca. Sì, sì. E, e, in qualche modo troveremo il modo di collegare questi, questi progetti in maniera tale che per chi si trova come te ad utilizzarli in questo modo eh, sia più semplice farne un'unica filiera lavorativa sì, giustificata, sì, sì, sì, sì, non perdere tempo Anche e che sia sostenibile. Eh, ti dico che sono abbastanza sicuro, ma per questo interpello Roberto, perché è lui che, che ha fatto questo esperimento, lui è passato da un matrix eh, fatto in SVG, perché poi alla fine è quello l'output principale che poi dopo si può anche andare a eh, modificare tranquillamente eh, dal punto di vista grafico da PyArchit a un grafico matrix in YED. Lui l'ha fatto. No, in realtà... Quindi... Sì, scusate se... Ci ha provato, vero Roberto? No, in realtà eh, l'aveva già fatto Luca, eh, diciamo che in realtà PyArkinit è già predisposto per eh, esportare eh, il Matrix in eh, GraphML, che è uno dei formati utilizzati dagli ED. Ehm, al momento non è una procedura, eh, diciamo, standardizzata, ok? Quindi è contenuto nella, nella versione di sviluppo, eh, ma eh, ecco, siamo già su, su quella strada, quindi eh, quel flusso di lavoro che hai fatto vedere tu Paolo e che Emanuele giustamente ha sottolineato sarà auspicabilmente il flusso di lavoro no? su, eh, su, cui gli archeologi 2.0 andranno eh, a lavorare, insomma andranno a, a cementarsi, eh, sì, seguirà questa, questo percorso. Quindi ehm, noi come, come, una Quantum appunto siamo qui proprio per dare forza a questo progetto, unire eh, i due grandi progetti che al momento sosteniamo, vale a dire PyArchinet e Standard Matrix, in modo da creare, in modo da dare a chi si approccia ad uno scavo archeologico eh, una gestione veramente integrata che va dal, dall'underground alle archaeological features fino appunto alle ricostruzioni tridimensionali, ma come diceva giustamente Manuel, eh, che abbiano un valore e un, eh, una prova scientifica. Ecco. Grazie Luca. Grazie, grazie eh, Roberto, grazie Paolo. E, ehm, <laughs> abbiamo Luca eh, in, in chat che non, non resisto a non, a non leggerlo, <laughs> eh, <laughs> che, incita Bruno, fai la magia, trasforma il file di graphics già diviso in periodi che sputa fuori i prearchitect in file head per, eh, per Extended Matrix. Eh, sì, è, qua, è, quasi, eccolo, eccolo, grande Luca. Grazie. Eh, qualcosa, qualcosa succederà, qualcosa succederà. Sì, dico giusto una cosa al volo che eh, in programma c'era anche qualche tempo fa, se ne parlava anche insieme a Emanuel, eh, in un futuro sarebbe anche interessante lavorare su un editor simile a quello che, che avete visto in YED, però completamente online. Eh, quindi parliamo sempre di appunto una pagina web, esistono già tante librerie che permettono di farlo, eh, e quindi avere un editor simile a quello che avete visto in YED che eh, però appunto anche lì eh, il flusso diventa molto più mm, spedito eh, di lavoro perché appunto eh, si aggiungono i nodi ehm, che appartengono al formalismo dell'extended matrix e a quel punto potrebbe esserci un aggancio ancora più diretto poi anche con eh, altri tool eh, web-based, ok? Quindi quello è un'altra direzione interessante di, che, insomma, che spesso, ne, di cui spesso abbiamo parlato eh, anche gli anni scorsi. Sì, effettivamente ci sono molte, poi sotto traccia ci sono molte direzioni di ricerca da un punto di vista di, di rappresentazione e di, anche di creazione di questi proxy direttamente all'interno degli ambienti virtuali che, su cui lavora Bruno, quindi la possibilità di ehm, disegnare la stratigrafia archeologica direttamente sul rilievo eh, con dei tool online, quindi quei link che vi ha girato Bruno hanno già pronti degli strumenti per fare questo. Poi sarebbe simpatico dopo a, a fine di questa giornata avere una piccola dimostrazione di quello Bruno, se, se te la senti, se vuoi, insomma, eh, lasciamocela sì, in sì. coda come cosa, ma credo che valga visivamente accenderà un sacco di lampadine tra le persone che sono collegate. E poi prima di dare la parola al prossimo speaker che si è prenotato, volevo, eh, volevo salutare la professoressa Maura Metri che è connessa, mi fa molto molto piacere di vederla, grazie di, di essersi collegata, eh, fa molto piacere e insomma ci tengo a, a dirlo, molte delle cose insomma, che sono andate sull'Extended Matrix si sono ispirate, sono basate insomma, sui lavori che ha fatto la professoressa, quindi mi fa particolarmente piacere insomma, di vederla. E allora, do la parola a Matteo, che mi sembra che sia il prossimo in scaletta, sì. Matteo eh, Lombardi, che ci racconta un po' il suo progetto, così capiamo un attimino come si interseca con il eh, nostro sì, cose. io ho iniziato da pochissimo il dottorato e <clears throat> sono archeologo, ma il mio dottorato in questo momento all'Università di Ferrara è il titolo del dottorato, proprio del corso di dottorato in sostenibilità ambientale e benessere. Quindi diciamo il progetto che sto sviluppando è come conciliare lo studio del paesaggio antico per la pianificazione del paesaggio moderno e del futuro. A tal proposito, <clears throat> diciamo, gran parte del mio progetto è, è rivolta allo eh, sviluppo di un workflow che possa mettere un po' in comunicazione attraverso chiaramente eh, il virtuale e il digitale, mettere in comunicazione le diverse figure professionali che lavorano in una determinata area relativamente al paesaggio, quindi eh, archeologi, ma anche eh, botanici, architetti, urbanisti. Insomma, <clears throat> questo dottorato, progetto, questo dottorato in cui sono inserito coinvolge professionalità molto diverse tant'è che sono l'unico archeologo. Quindi <clears throat> sto iniziando a vedere l'extended matrix nell'ottica di come inserirlo all'interno di questo workflow, perché credo che abbia un impatto e un potenziale mh, incredibile da questo punto di vista, e ho come progetto di dottorato, eh, come mh, diciamo caso studio principale, il primo miglio dell'Appia, eh, e lì ci vedo un potenziale eh, applicativo esteso sia per quanto riguarda le architetture, eh, abbiamo la presenza ma soprattutto l'assenza di monumenti funerari che sono nascosti da eh, edifici moderni o sono stati soppiantati da edifici moderni o si sono integrati a edifici moderni. Cioè, non so se avete in mente, diciamo, il primo miglio c'è il sepolcro di Geta, per tre quarti il sepolcro è quello che resta del nucleo della tomba romana, l'ultimo quarto è un abuso edilizio. Eh, abbiamo un ristorante che ha coperto tombe romane, insomma ci sono quel, quella serie, diciamo, quel rapporto di vedo-non vedo che attraverso il virtuale potremmo un po' andare a disinnescare, ma c'è anche una ricchezza paesaggistica incredibile e diciamo la sfida del mio progetto è cercare di spingere l'Extended Matrix nel, nel, nella direzione di, eh, come dire, accogliere informazioni anche esterne. Eh, mi viene subito in mente tutta la parte eh, di informazioni mm, biologiche eh, dal punto di vista appunto naturalistiche, faunistiche, e, e quindi provare a eh, spingere verso una ricostruzione del paesaggio che comprende l'architettura ma che non si limita esclusivamente all'architettura e eh, un altro progetto in cui parallelamente, visto che eh, sono diciamo due aree necropolari, lo vorrei declinare, eh, sto lavorando sullo studio della necropoli della Justa Sebastea, del sito della Justa Sebastea in Turchia, eh, col, col professor Barbanera, il quale ha puntato tantissimo su una ricostruzione virtuale del sito, è un sito molto complesso, non, dell'urbanistica non si è capito quasi nulla, rimane ad oggi una necropoli incredibile, bellissima, che però è stata dal punto di vista architettonico, ma che è stata spoliata di tutto quello che <clears throat> può essere riconducibile alla componente antropologica e quindi <clears throat> secondo me quindi tutto quello che può riguardare i corredi, decorazioni, praticamente di tutto quello là non è rimasto quasi nulla. E, ehm, mh, credo che l'extended matrix da questo punto di vista potrà essere di grandissimo aiuto, appunto come diceva Emanuele all'inizio, per andare a colmare quei vuoti eh, da associare appunto alle, invece alle presenze che, che, che abbiamo. Ho fatto una stringata sintesi di due diciamo, progetti molto, molto grossi, ma appunto credo veramente tantissimo nel, eh, nell'utilizzo dell'extended matrix da questo punto di vista ci obbliga a farci determinate domande e credo che anche noi dovremmo spingere il suo utilizzo eh, oltre quella che è la nostra comfort zone. E con questo chiudo. Eh, allora, eh, certo avrei un bel po' da fare perché hai, hai molti progetti per le mani, sono uno più bello dell'altro, quindi adesso il dottorato chiaramente avrà la sua priorità e ehm, vediamo un po' se riusciamo a, a fare qualcosa insieme su questo. Sì, no, quello assolutamente, vabbè, come, come, ne abbiamo parlato tantissimo, diciamo, mh, mm, così magari può sembrare dispersivo, ho cercato di stringere perché... No, no, no, hai fatto bene, dire, hai fatto bene. Per la componente, diciamo, di, de, dello scavo turco, eh, il professore si è appoggiato a uno studio professionale di ricostruzioni tridimensionali e io ho iniziato ad avere una serie di discussioni con loro perché eh, quando ho nominato Blender all'inizio mi hanno un po' storto il naso perché chiaramente lavorano eh, su quello che considerano loro lo standard che è lo standard del loro studio, il loro eh, workflow e quindi un po' hanno storto il naso, eh, ho cominciato un po' a lavorargli i fianchi, hanno iniziato a vedere chiaramente gli enormi passi avanti che ha fatto Blender dalla 2.8 in poi e stiamo iniziando a ragionare sul eh, dobbiamo comunicare noi e voi in qualche modo e secondo me l'extended matrix è lo strumento attraverso il quale io posso fare un po' da chiave di lettura e, eh, non lo so, trovare un punto di incontro. Guarda Matteo, da questo punto di vista, ehm, tutto sommato, eh, fai bene chiaramente a spingere un software open come Blender, perché comunque è di vantaggio anche per uno studio professionale. Eh, chiaramente mh, ehm, ci sono anche dei motivi storici per cui un gruppo di persone utilizza un software anziché un altro e questo va rispettato, insomma è anche normale ehm, una cosa che puoi dire comunque quando ti relazioni con loro è che mh, mhmm, la creazione dell'extended matrix di per sé non obbliga poi l'utilizzo di un software per la creazione del modello di rappresentazione mentre il modello a proxy, quindi il modello semantico, quello volumetrico a cui agganci l'informazione vera e propria, eh, sarebbe meglio farlo in Blender perché adesso ha degli strumenti, ma domani magari non sarà così solo. Eh, ma la parte, eh, quindi la parte diciamo del modello approximo, modello semantico, di per sé già ti offre un punto per cui da un punto di vista scientifico tu puoi dire che hai finito la ricostruzione. Eh, vi faccio un esempio, il link che ha postato Bruno eh, sulla eh, villa fuori Porta Marina è una ricostruzione che mh, mm, attualmente si è fermata al, ai proxy. Non è prevista la creazione di un modello di rappresentazione, quindi abbiamo messo sotto un modello, una maquette eh, bian bianco e nera, quindi in toni di grigio, per quanto riguarda il periodo antico. Um, e ci siamo fermati lì, perché in effetti nella, nel, nel Matrix, nell'extended Matrix, um, c'è già tutto, perché ogni singolo elemento c'è scritto di che materiale deve essere fatto, quanto deve essere alto e perché, quanto deve essere largo e perché. Ehm, e così un po' per tutto, le tegole come devono essere fatte, quanto devono essere grandi, di che tipo di materiale devono essere fatte, che colore devono avere, eccetera, eccetera, e perché, naturalmente. E, è chiaro che quando ti ritrovi quel tipo di mh, mm, materiale, tu che sei uno studio uh, di modellazione, ti ritrovi i proxy, tu non fai altro che modellare all'interno del perimetro geometrico che ti viene fornito e le informazioni sono chiare. Eh, qui devi mettere eh, le tegole fatte così, eh, sono insomma di, un'argilla più rossiccia, perché più o meno quelle hanno trovato, qualcuno puoi cambiare, qualcuna gialla, insomma, però insomma vai, vai diretto in quella direzione. Ugualmente eh, gli architravi te li aspetti fatti in un certo modo, le colonne di un certo materiale, il pavimento in un certo materiale, così via, con tutti quanti i rimandi visivi. Quindi in realtà anche uno studio grafico che fa quello come core business si ritrova avvantaggiata perché va a ehm, eseguire un progetto. Quindi l'extended matrix e i proxy sono il progetto esecutivo di una ricostruzione virtuale che può fare anche, un, anche uno studio a quel punto. No, no, assolutamente, credo pure Daniele lo, lo avesse accennato prima questo, questa cosa di essersi servito diciamo, di Blender come, cioè dell'Extended Matrix e di Blender diciamo come base ed è un po' la sfida del progetto perché da un lato ci siamo magari eh, c'è il core storico del, della missione eh, di cui faccio parte da, eh, da, poco, da un anno che chiaramente ha tutta la memoria storica e di dati raccolti nei 20-25 anni di campagna di scavo, comprese tutte le mancanze che ovviamente ci sono. dall'altro c'è uno studio a cui è stato commissionato un lavoro e eh, che deve essere il più eh, scientificamente, eh, come dire, eh, adeguato possibile, corretto possibile e quindi secondo me l'extended matrix sarà la chiave fra, dovrà essere la chiave fra i due mondi, fra chi diciamo fa un lavoro e ha fretta di chiuderlo, fra virgolette, cioè non, non avrebbe interesse a soffermarsi su certi dettagli eh, e invece noi che quei dettagli li guardiamo con un, con un occhio diverso, ecco, come, come prioritari mi taccio, giuro. Grazie. A questo punto in scaletta abbiamo Anthony Juarez che ci, eh, scusami se non, non uh, if I no, I'm not pronouncing correctly your name, uh, I guess that you will uh, talk in English and uh, please introduce yourself, please, and the project you're going to talk about. non so se abbiamo... Non vedo Anthony, lo vedevo fino a un momento fa. Allora, Anthony ci ha condiviso un progetto a cui lui sta lavorando, ehm, però mi piacerebbe che ci raccontasse direttamente lui. Ah, se non, non, lo abbiamo connesso in questo momento, non so se no, non lo vedo online. A... Provo eh, a mettermi in contatto con lui tramite Instagram. Sì, grazie. Allora, a questo punto mh, mm, darei la parola ad Alessandro Spadaro, che anche si è prenotato per, Eccomi. per intervenire. Eccoli qua. Grazie, Manuel. Ciao. Grazie, Grazie. Raccontaci un po' di te, del di quelle cose che fai. Ecco, allora eh, mi smaschero subito, nel senso che io non diciamo, avevo in mente di fare un intervento, non c'è nessuna presentazione di nessun <laughs> progetto, diciamo, perché modestamente non sono ancora a, livello, <laughs> eh, a un livello tale rispetto a, a, quello che hanno presentato i colleghi, diciamo. E io ho una laurea magistrale, diciamo, in archeologia con una specializzazione comunque rilievo eh, analisi tecnica dei monumenti che si è occupata comunque anche nel suo piccolo di ricostruzione eh, però non tramite, <laughs> tramite a, a, livelli molto basilari, diciamo. E ehm, poi per quest'anno sventurato, diciamo, ho intrapreso, ho, ho, fatto una decisione un po' particolare, nel senso mi sono riscritto all'università in triennale a un corso di scienze dell'architettura. Questo è, diciamo, <laughs> per dire l'essenziale del mio, del mio background. Um, ho seguito con molto interesse naturalmente lo sviluppo di ciò che ci avete presentato, in realtà già dalla, dall'Assemblea nazionale del, dell'anno scorso di, di, una Quantum, tutto ciò che è inerente a um, Extended Matrix. E allora in realtà quello che, tenevo, che ci tenevo a fare diciamo, era condividere con voi magari alcune considerazioni, alcuni dubbi, curiosità che posso farmi, diciamo, e, ehm, in particolare diciamo, sul, sul sottile confine che esiste tra la tecnologia dell'Extended Matrix e quello che concerne mm, la tecnologia BIM, diciamo, l'heritage BIM, eh, so che c'è un video che hai fatto tu, Emanuel, che, che <laughs> spiega abbastanza nel, nel, dettaglio questo aspetto, però dico questo perché, eh, a parte che ovviamente è un mio bias cognitivo, <laughs> visto il mio, visti i miei interessi, insistono molto su quello e, e in special modo sull'archeologia dell'architettura e sono piaciuto anche di aver visto ci sono studiosi che provengono da, da Padova, dove ha insegnato per tanti anni il professor Giorgiolo e la stessa professoressa Metri <laughs> qui presente. E, ehm, però diciamo quello su cui mi volevo focalizzare era quello che volevo chiedere a te, Emanuele, ma ovviamente a chiunque, eh, cioè volevo buttare questo gancio, questo spunto, magari può rispondere chiunque naturalmente, però se secondo te eh, magari possono esistere diciamo, delle potenzialità legate eh, all'archeologia dell'architettura, però anche in contesti un pochino più anomali per quello a cui siamo abituati noi, perché eh, tutti i casi studio che sono stati visti sono meravigliosi a modo loro, e, e naturalmente hanno questo, ehm, eh, questo fil rouge ehm, che so, si tratta di, di, contesti architettonici molto complessi, però eh, naturalmente mh, io per esempio invece vado a pensare a contesti architettonici più legati per esempio, non lo so, al, all'archeologia industriale, casi di, di questo tipo, perché naturalmente l'archeologia fortunatamente si fa in tutto il mondo, ma non tutto il mondo <laughs> possiede Portus o, o o, o cose del genere, ma ciò non di meno naturalmente non, non vuol dire che sia diciamo, un'archeologia meno, meno, interessante e soprattutto perché un'altra cosa che mi ha colpito molto dei mesi, dei mesi scorsi è che eh, a livello proprio globale che il mondo ha preso una piega, <laughs> eh, cioè gli sconvolgimenti degli eventi hanno preso una piega molto precisa e magari in un futuro prossimo eh, le, domande che si vorranno, le, le domande che si dovrà porre l'archeologia e, e, e, le esigenze della collettività che poi detiene il, cuore della nostra disciplina stanno completamente differenti, quindi poi da tanto tempo si parla anche di un'archeologia che cerca di, di superare un po' il suo scapocentrismo, per così dire. Ehm, quindi adesso non so se ho fatto un po' un volo indarico, però essenzialmente era, eh, volevo domandarti questo appunto, se secondo te esistono queste potenzialità, se c'è qualche, in prospettiva, anche per esempio penso al, credo che il CNR si sia occupato molto anche di questo, eh, del Dipartimento del, di, di, del Patrimonio, no? Non so se ricordavo male. E scusate se per, per eventuali strafalcioni sul, <laughs> sul tema. No, no, hai fatto, hai fatto un intervento che ti, ti, ringrazio Alessandro perché in effetti è un tema reale, insomma, quello delle ricostruzioni non servono solo all'archeologia, eh, diciamo, mh, all'occasione dello scavare, insomma, non è solo legato allo scavo. E su questo in realtà, più di qualcuno, oltre a me, tutti quanti abbiamo delle idee in particolare, sarebbe interessante anzi farci un piccolo giro. Ehm, dico solo una cosa, eh, si sono interessati a Progetto Extended Matrix diversi gruppi di lavoro, eh, alcuni che si occupano di mh, BIM e di HBIM, e lì abbiamo effettivamente identificato due gruppi di lavoro separati, lì abbiamo identificato un po' le differenze che ci sono tra, tra i diversi modi di lavorare, ma siamo, eh, siamo stati ehm, d'accordo tutti quanti sul fatto che sia importante che questi dati passino da, dall'external matrix al BIM e viceversa, perché il layer ricostruttivo all'interno dell'HBIM è un valore aggiunto. E naturalmente mh, oggi gli HBIM purtroppo usano per lo più software proprietario che è pensato per essere molto performante, di buona qualità, eh, ma indirizzato a degli scopi molto precisi e con delle banche dati che sono piuttosto difficili, almeno al momento, da eh, modificare per gli scopi eh, archeologici che sono un pochino più a tutto tondo. In particolare eh, il fatto che dietro a um, l'extended matrix, dietro alle ricostruzioni ci sono i grafi di conoscenza, quindi sono banche da diagrafo in cui ci sono triplette, nodo, arco nodo, scusate se entro nel tecnico, ma in soldoni parliamo di informazioni interconnesse, è il modo in cui i social network oggi gestiscono le informazioni che ci riguardano e è il modo in cui funziona uh, Side CRM il CDOC funziona così, è un, alla fine è una struttura semantica che, di riferimento per i beni culturali e che ehm, è, è eventocentrica e ha, eh, quindi da un punto di vista semantico è, è formata da triplette, quindi siamo mm, e qui apro un'altra parentesi, ci sono gruppi di lavoro che sono interessati al porting della connessione eh, tra Extended Matrix e CIDOC. Quindi anche lì ci ritroveremo bene nei prossimi, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, eh, perché andiamo verso degli standard. Um, e poi ci sono anche altri, altri, gruppi di lavoro, altri approcci molto interessanti che sono intervenuti, anzi eh, su cui stiamo lavorando, insomma. In particolare, eh, non so se è connesso, eh, cioè, niente, non lo vedo più, altrimenti lo tiravo in ballo. Eh no, c'è Guglielmo, eh, con cui stiamo facendo delle sperimentazioni molto interessanti negli ambiti di ricerca in cui lui lavora, sta lavorando con grande serietà negli, negli ultimi anni. <laughs> Portare la geofibra. Se vuoi dire, se vuoi dire ah. qualcosa, bene, se no... Non... Ah, no, no, no, sinceramente no, mi ha fatto molto piacere partecipare a questa sessione. Scusate, sono arri arrivato un po' in ritardo perché stavo cercando casa. E, ehm, no, stiamo, avevamo un po' pensato ad estendere la cosa, <laughs> era uscita la, scavo, la, la parola un'archeologia scavocentrica, e quindi stavamo parlando di quanto si stanno applicando ovviamente le ricostruzioni tridimensionali nel campo del, eh, in, in, in siti dove vengono effettuate indagini geofisiche e quindi c'è cioè, la necessità di queste eh, indagini geofisiche sempre più ad alta risoluzione, sempre più estese, eh, in alcuni casi puoi avere delle informazioni tridimensionali, quindi stavamo parlando in particolare del radar. <clears throat> e... Stanno venendo fuori cose molto belle. Quindi... Sì, perché di, di fatto si possono, si possono, applicare delle letture stratigrafiche anche a dei dati, diciamo, non diretti, perché il livello di risoluzione è tale che ad un certo punto, se tu li guardi con, con occhio archeologico, effettivamente, che poi sono applicazioni che vengono eh, normalmente applicate eh, nella geologia, nella sismica rifrazione, si trovano eh, delle discontinuità e si definiscono degli strati. E quindi volevamo, volevamo cercare di, di creare questo, eh, questo dialogo tra il dato geofisico, anche in caso verificato con l'integrazione degli scavi archeologici e delle trincee di controllo, e, e fa, fare questo ponte verso la ricostruzione tridimensionale. Ed è interessante anche vedere che c'è tantissima gente di PyArchinit, quindi anche questo sono, sono, <laughs> sono dei, dei, punti di contatto interessanti. Poi ovviamente adesso in questo caso si parla, parlavamo di geofisica, però eh, anche il remote sensing in un certo senso, perché comunque la ricostruzione tridimensionale si estende al paesaggio e quando parli di paesaggio ovviamente lo scavo archeologico per quanto grande sia, per quanto grande esteso è sempre estremamente ridotto. Quindi eh, il, dato, il, dato il dato da remote sensing, che sia quello da, da vicino <laughs> come la geofisica o quello da distante che può essere dall'AIDAR, satellitare, qualsiasi fonte disponibile, anche quelle sono comunque, cioè, si può fare un'interpretazione, ci sono delle stratigrafie, c'è una stratigrafia anche nelle feature del paesaggio di fatto, e perché no, <laughs> a quel punto lì il paesaggio è, è, un, è, una cosa comunque anche lui ha la sua quarta dimensione, soprattutto un po' appiattito però. <laughs> Quindi tutti questi elementi, se si vuole fare una ricostruzione eh, paesaggistica, eh, e, e, anche lì si può fare una stratigrafia, in, in un senso concettuale. Eh. No, no, poi un esempio... Molto... Prego, prego. Scusami Alessandro, scusami, ti, ti lascio lascio la parola Alessandro, poi dico una cosa. Ok, no, giusto una considerazione al volo perché era, no, era tutto estremamente affascinante, io vi ringrazio per questo e in realtà prima quando mi riferivo a, a, a quello che, che, percepisco io della prospettiva del nostro mestiere sul futuro è eh, proprio rispetto a questo accennato Guglielmo, è una forte anche intersezionalità di vari piani del, eh, del, del, del reale e in particolar modo appunto penso a, per esempio al lavoro che sta facendo Matteo che eh, Matteo Lombardi che <laughs> è intervenuto prima, che, che trovo molto, molto, affascinante perché poi si tratta di coniugare, cioè le esigenze saranno quelle di coniugare appunto la, uh, l'esigenza del patrimonio con quello del, cioè, cioè dell'ambiente proprio nel senso della, anche della ricostruzione ambientale, mi sembra ci siano del, delle grandi potenzialità anche in quel senso, no? di fare in modo che stiano sullo stesso piano anche in questo senso. Sì, sì, avere tutto nello stesso contenitore e cercare di visualizzarlo, cioè alla fine il desiderio è quello che, fa, che, che <laughs> vorremmo fare in continuazione. Certo, eh, no, Quindi più roba, c'è, meglio è. Certo. Eh, e, e, se, e, se, e, se, comunica in un, modo, in un, modo, chiaro e tracciabile, ancora meglio, perché alla fine ti, ti semplifica anche la routine di lavoro. Bisogna rendere sempre gli strumenti accessibili. Certo, certo, è vero. <laughs> E semplificarli. Cioè perché questo, a, noi, a noi piace eh, avere degli strumenti accessibili, eh, per questo poi arriviamo a utilizzare, non so, io arrivo a utilizzare la geofisica per quello, comunque eh, perché lo strumento è stato raffinato, hai capito? E quindi do dobbiamo rendere le cose accessibili e, e, poi avremo noi stessi la necessità, cioè stiamo avendo la, è una, una necessità che ci sta nascendo, quella, proprio questa. A questo punto, ehm, Luca, ci tengo a precisare eh, che il progetto, quello che stiamo facendo appunto con, con, Guglielmo, oltre ad essere una cosa che è molto stimolante per me, infatti sono super contento di questa collaborazione e scientifica e mm, poi ci si diverte veramente un sacco nel, nel lavorare con questa cosa. E, mm, devo dire che è anche un esempio di, ehm, come dire, di modifica del core dell'Extended Matrix, perché eh, offrendo diciamo, una situazione nuova che non è magari stata prevista um, nelle prime versioni dell'Extended Matrix, permette di eh, creare, magari di aggiungere al formalismo degli elementi in più che possano essere validati verso altri scopi, quindi mm, la lettura, l'interpretazione e la ricostruzione virtuale degli elementi che sono uh, sottoterra, che non sono immediatamente tangibili, quindi sono letti in maniera mediata, in maniera indiretta questa cosa che ha altre ripercussioni che mm, ancora non, non vediamo, eh, capiremo col tempo, e, ehm, però è un esempio appunto di, eh, di, situazioni in cui si può migliorare il, il core del, dell'extended matrix. Questa cosa chiaramente <clears throat> potrà confluire a, a, beneficio di tutti dentro alla prossima versione del, dell'extended matrix stesso. Quindi diciamo um, questa è un po' la situazione normale in cui si dovrebbe muovere uno strumento che è comunitario, non eh, diciamo lo strumento di pochi, ma un, un metodo e una serie di strumenti che possono essere sviluppati da, da una rete di persone. E quindi la, il vero senso poi di questa giornata del, dell'Open Extended Matrix Initiative è di eh, chiamare un po' a, a un'azione di collaborazione tutte le persone che sono interessate, eh, come facendo um, delle sperimentazioni sui propri dataset, sulle proprie situazioni, su quelli che sono i propri eh, lavori e poi trovare supporto anche presso il CNR, eh, verso in particolare il nostro laboratorio che è il Virtual Heritage Laboratory e che ha diciamo delle spalle piuttosto larghe su, da questo punto di vista perché ha persone che eh, lavorano su questo tema da, da tanti anni e ma per quanto sia ehm, non possono fare tutto loro, nel senso che non è una cosa che non deve essere il progetto di un laboratorio, vorremmo che fosse un progetto partecipato che viene allargato e viene modificato negli anni da più enti, più soggetti, più università eh, e che vada dal, diciamo, da un, dal professore passando dal ricercatore fino un, eh, alla persona che usa in maniera professionale lo strumento per eh, il proprio lavoro. Eh, è stata fatta eh, negli ultimi anni, l'anno scorso credo, un'interessante eh, ehm, raccolta dei 100 mestieri del futuro. Eh, Ford e l'Università ehm, di Australia la, mm, Daikin si chiama uh, University, hanno fatto uno studio di quelli che saranno i 100 eh, mestieri del futuro ed è interessante come eh, la realtà virtuale e l'intersezione tra dati scientifici e le forme d'arte siano tra gli elementi innovativi nuovi che, che, che usciranno alla ribalta. E su quei binari la persona che è in grado di leggere anche delle documentazioni legacy, quindi di studiare un contesto archeologico, un contesto culturale, architettonico, e, e sia in grado di leggere stratigraficamente la realtà, quindi a metterla nel tempo, a separare ciò che viene prima da ciò che viene dopo, a identificare momenti rilevanti della storia umana che vale la pena rappresentare e raccontare. Ecco, quelle persone con eh, delle giuste competenze, quindi diventando degli umanisti digitali a tutti gli effetti e dialogando, quindi essendo un ponte tra la disciplina, diciamo, come tradizionale, come è stata fatta fino adesso, e eh, le industrie creative, ecco, quella sarà una figura professionale, lavorativa molto interessante e molto ricercata. Quindi ehm, quello che stiamo discutendo qui oggi è anche trovare eh, i giusti spunti per dare gli strumenti e rendere sostenibile qualcosa che servirà sempre di più un domani. E se è sostenibile le persone lo faranno, se non è sostenibile non, non, avrà, non susciterà il giusto interesse e verrà bollato come mm, mm, antieconomico e qualcosa che non può essere introdotto nel mercato. E, ehm, non parlando in termini meramente economici, ma insomma eh, le cose hanno il loro valore anche perché cominciano a fare scuola, anche perché incominciano a essere imitati e c'è un gran bisogno là fuori di persone che sanno fare delle ricostruzioni scientifiche basate su degli studi seri che hanno fatto per anni e, e che si distinguano da chi questa cosa magari non la fa. Altrimenti qualcuno la farà la ricostruzione, qualcuno a fare le ricostruzioni virtuali la, si troverà, però eh, perché non lo deve fare chi ha studiato anni e anni ed è in grado di farlo. Esatto. e allora, <laughs> quali sono le domande su questa parte qua? Perché io sono sicuro che ci sono dubbi, eh, spunti, ma come posso fare questo, ma come posso fare quello? E farei un giro di domande. Non siate timidi, quali sono le domande? alcune domande possono essere, ma io sì, lo vorrei fare, voglio utilizzare questo strumento per il mio progetto, però non sono sicuro che sono in grado di farlo, perché non saprei come imparare a fare questa cosa. Sì, abbiamo forse Lorenzo, Fornaciari. Lorenzo, Fornaciari. Lorenzo sì. Salve a tutti, buonasera e grazie Ciao per il bell'intervento e per le prospettive che apre a chi si occupa di queste cose. Io più che altro volevo un chiarimento, ecco, e non ho ben capito e, ehm, la parte iniziale del vostro del flusso di lavoro, quindi dal, nel momento in cui dà il rilievo del reale si passa alla diciamo, trasformazione in volumi su Blender. Questo passaggio avviene con una modellazione ex novo, giusto? Cioè il lacerto di muratura conservato e rilevato nello suo stato di conservazione viene poi riproposto all'interno di un modello tridimensionale però eh, modellandolo ex novo, giusto? Corretto. Corretto. E a questo mi aggancio eh, perché secondo, dato che uno degli aspetti che credo siano fondamentali del vostro lavoro sia proprio la, la dichiarazione di tutti gli elementi che all'interno del flusso di lavoro ha poi condotto a un certo tipo di, a, di ricostruzione. Questo è un aspetto fondamentale perché eh, ci sono sempre fatte ricostruzioni, chi le faceva meglio, chi le faceva con più attenzione e chi meno, e, però il grande limite era quello di non poter poi avere accesso a, a questa dichiarazione di quali erano le fonti che avevano portato a quel tipo di ricostruzione c'erano ricostruzioni di livello migliore, altre diciamo un po' più inventate, e il problema di riconoscere qual era quella diciamo, più adeguate scientificamente corrette era proprio questo. Io credo che questo sistema superi questo limite. Con questo volevo dire, è possibile o avete anche considerato l'idea di poter ehm, dichiarare il grado di approssimazione nel, rispetto, cioè della vostra modellazione ex novo rispetto a il concreto, a ciò che effettivamente si è conservato. Perché in alcuni casi modellare un elemento, eh, una struttura antica, non è così immediato come lo è per esempio nel momento in cui si fa modellazione per edifici di nuova costruzione, quindi all'interno di parametri che sono molto più semplici. L'architettura moderna è un'architettura schematica, questo schematismo è molto difficile ritrovarlo nelle architetture antiche e quindi per forza di cose a un certo punto si deve approssimare il momento in cui si modella ex novo. È possibile dichiarare un grado di approssimazione, cioè fare in modo che questa dichiarazione di trasparenza dei dati sia ancora più eh, profonda, ancora più intrinseca. E chiudo. E grazie ancora per la vostra presentazione e per questa bella opportunità. Allora, mm, grazie Lorenzo. E, ehm, mh, provo a dirti in breve. Essenzialmente mh, mm, il modello di rappresentazione è il modello fotogrammetrico, quindi tu hai un rilievo e hai un modello che chiaramente ha un grado di approssimazione rispetto alla realtà, però se l'hai fatto bene comunque sia è una visualizzazione fededegna ehm, in cui se hai mh, mm, soddisfatto alcuni parametri ehm, riesci anche a prendere delle misure sopra quel modello fotogrammetrico. Ragionevolmente avrai anche una buona accuratezza, puoi effettivamente usarlo per studiare il, il manufatto, il contesto e, e quello che sia. Una cosa diversa invece sono i proxy, ossia l'aspetto semantico. Questi non sono altro che dei modelli a bassissima risoluzione ehm, e per darti un po' l'idea eh, è la lucidatura di un modello 3D. Nel momento in cui tu hai ehm, un ortofoto dall'alto o un, eh, di, di, uno di uno strato archeologico, quello che fai tu sul CAD normalmente viene fatto, insomma, di lucidare e trasformare un rilevamento in un rilievo interpretato. Quindi tu vai a, sulla foto vai a, in qualche modo, disegnare il bordo dell'unità stratigrafica e ci fai un poligono. Quindi questo bordo essenzialmente è, ha un certo grado di approssimazione rispetto alla realtà, è chiaro. E questo effettivamente potrebbe essere interessante capire quanto si discosti, questo sicuramente è un elemento da tenere in considerazione. Eh, nel 3D è, è, è la stessa cosa, solo che è un volume, quindi il grado di approssimazione è volutamente blando, deve servire ehm, solamente ad evidenziare quale parte della muratura, per esempio, appartiene ad un'unità stratigrafica anziché ad un'altra. Quindi è una questione di contorni. E tant'è vero che per convenzione adesso non stiamo nemmeno dando lo stesso volume, li facciamo leggermente più grandi del, del muro che sta sotto, per convenzione, in modo tale da, che si veda bene il colore sovrapposto all'unità muraria cui, a cui si riferisce. Questo chiaramente è una cosa che vedremo insomma in futuro se vale la pena che rimanga così o meno. Però per adesso per convenzione ci basta. Non so se su questo vogliono dire altre persone delle cose. Eh sì, guarda, volevo dire una, una cosa io. Eh, sul, sul grado di affidabilità in realtà se ne discute da anni, perché comunque è una tematica che è uscita ormai da una quindicina d'anni, eh, sono state proprio scritte delle linee guida su, sulle modalità di visualizzazione e diciamo tanti gruppi hanno puntato su eh, sempre con questa visualizzazione in falsi colori a cui ogni, a ogni colore corrisponde un grado di affidabilità eh, in modo eh, scelto per l'Extended Matrix non è tanto un livello di affidabilità come poco affidabile o tanto affidabile. La visualizzazione colorata proxy ti dice cosa è oggettivo e che cosa è interpretazione, perché eh, l'affidabilità diciamo, dipende anche tanto dal contesto. Se io sto ricostruendo una villa a Pompei, dove ho un grado di conservazione elevato, ho centinaia di confronti in case vicine, la possibilità che la mia ricostruzione si avvicini a quello che poteva essere in origine il manufatto molto alta rispetto a una villa scavata nel nulla con, con un ambiente magari che è un unicum in realtà è sempre affidabile alla ricostruzione perché io utilizzerò sempre delle fonti e un processo scientifico. Quello che non è, che può essere eh, la discriminante è la quantità di fonti, la, la qualità della fonte che io posso andare a utilizzare. Nel Matrix io dichiaro la fonte che utilizzo, poi sarai tu che vai a vedere se il mio applicare la fonte alla ricostruzione è stato eh, corretto o meno. Tu hai l'accesso alle fonti, puoi giudicare se la ricostruzione è stata fatta, se la fonte è stata applicata in modo coerente. Sì, sono Mm, ti ringrazio Daniele, questo è un tema mo molto, hai fatto molto bene a puntualizzare questa cosa, perché l'approccio che stiamo cercando di avere è quello della carta d'identità della ricostruzione, non ti diciamo cosa abbiamo fatto. Poi eh, giudicare da soli il proprio lavoro ricostruttivo è un po' autoreferenziale, dire che la mia ricostruzione ha un alto grado di, di affidabilità, dipende. Vi ringrazio, siete stati molto chiari e ancora complimenti. Ehm, io penso che in chiusura sarebbe interessante avere un piccolo esempio di modellazione dei proxy eh, su, su Aton, sugli strumenti Aton e Envic eh, da parte di Bruno, secondo me sarebbe di, di, grande, di grande vantaggio. E poi gli diamo la parola a De Luisa o a, a Roberto o a Paolo, insomma chi può, per un'ultima chiusura diciamo, della giornata. Sì, eh, provo a condividere un attimo al volo lo schermo. Ok, non so se lo state vedendo. Sì. Ok, perfetto. Allora, questo qui è, diciamo, il framework Atom invece. E qui, ecco, giusto a modo di esempio, eh, per farvi vedere un po' eh, come può funzionare questo tipo di creazione di proxy fatta direttamente nel, nello spazio 3D. Ecco, magari apriamo un attimo un altro esempio. Sì, anche qualche statua, qualche tanto sì, grande. infatti. Ok. Okay. Um, ehm, ah, qui in questo caso vediamo una forma semplicissima, per esempio facciamo un nome, ok? Ecco, qui ne ho create appunto due e a questo punto, ehm, una volta che io ehm, attraverso questo front-end creo queste mm, forme eh, proprio nello spazio 3D, queste sono, si tratta, in questo caso sono delle sfere, ok? Eh, vengono create direttamente nel, nello strumento, io posso ehm, esportare eh, queste forme eh, e quindi agganciarmi poi ad, altre, ad, ad, altri flussi di lavoro. Quindi ad esempio, ehm, adesso molto velocemente, io eh, scelgo eh, il formato BJ scelgo la mia, in questo caso le mie forme semantiche a cui ho segnato questo id, che è l'id test, eh, premo esporta e a quel punto lui mi va a esportare per ogni singola shape creata all'interno di eh, questa pagina web eh, questi due obj che posso poi reimportare sempre in Blender e andare poi a ehm, utilizzare, eh, come si, si, accennava prima, eh, ri riutilizzare come proxy, ad esempio. Quindi questo sostanzialmente permette eh, come appunto flusso alternativo eh, di eh, sfruttare un front-end che in realtà vive nel, in una pagina web, questa è di fatto una pagina web, e eh, mi permette attraverso il mio ehm, eh, input, in questo caso del mouse, di aggiungere sulla superficie del modello andare a creare queste, queste, forme che possono essere classiche o più complesse e poi eh, andare a esportarle direttamente dal browser e quindi andarle poi a riutilizzare all'interno di software di modellazione. Quindi questa è un'altra, diciamo, direzione, eh, possibilità, insomma, che offre in questo caso il, um, in questo caso il framework Aton, quindi il framework che sta sotto ad Envic, eh, e quindi poi di, di, di, eh, di creare liberamente queste shape che possono essere eh, di fatto poi generate dal browser, quindi vengono generate in modo eh, completamente arbitrario e poi esportate. E quindi anche da non professionisti, magari eh, se pensiamo a chi appunto eh, de debba conoscere un software come può essere quello di Blender, magari per creare un proxy, invece in questo caso usa il mouse, fa appunto una serie di click, va a creare anche, ci sono anche delle forme eh, convesse, Ehm, e, e, va di fatto pur avendo appunto un, non essendo proprio un, un, professionista di quel software specifico va a creare in modo libero queste, queste shape che può, può esportare e andare a utilizzare al, eh, e agganciarle direttamente al formalismo dell'extended matrix. Sì, infatti il che poi volevamo farvi fare è proprio questo, che è possibile creare proprio dei volumi anche, quindi non solo delle sfere, ma proprio anche cliccando intorno alla statua crea un volume che è il proxy, magari per le gambe, per la testa, per eh, eh, questo insomma. Allora, do la parola a De Luisa o a Paolo per i saluti di chiusura. Sì, penso Eloisa voleva insomma... No, vai, vai. Dai, dai, non fare... Intanto volevo ringraziare tutti quelli che hanno parlato oggi eh, per e ringraziare chi ha, ha concepito un programma di questo tipo, una, un tool di questo tipo, perché permette secondo me di eh, aprire insomma di più a, anche al, al, mondo scientifico il mondo delle ricostruzioni 3D che spesso invece sono viste solo da un punto di vista no, della diffusione, mentre questo strumento può veramente dare un contributo molto utile anche allo studio del panorama archeologico. Ehm, io voglio soltanto aggiungere che eh, ho eh, messo in chat, ho condiviso sulla chat il, la pagina sul sito di una Quantum per chi fosse interessato ai corsi che eh, verranno, che, al corso che si aprirà a partire dal prossimo mese per chi volesse essere interessato a imparare eh, a utilizzare questo nuovo strumento per le parole conclusive lascio la parola a Paolo, a Roberto. Roberto, ci sei? Sto facendo scarica a barite. Eh. <laughs> non so se Roberto è, è online, eh, però vabbè, comunque sia, eh, se mi senti Roberto, insomma, interrompimi quando vuoi. Eh, nel mentre, insomma, volevo ringraziarvi. E non devo dire nient'altro <laughs> perché penso che tutto è già stato detto. E le prospettive future eh, sono tante. E questo che oggi ci hanno presentato Emanuele e Bruno e tutto il loro gruppo è, è eh, sostanzialmente frutto di, penso, ore, ore, ore, ore, ore, ore di lavoro non quantificabili se eh, diciamo, la fedeltà di un modello eh, si può più o meno quantificare con oggettività e la quantità del lavoro che sta dietro a questo tipo di applicazioni è veramente incommensurabile e, e eh, l'ultima cosa eh, è per le nuove generazioni che prendano esempio da questi ricercatori eh, dalla serietà e dalla professionalità eh, di questi insomma, nostri, eh, sì, insomma, di questi nostri ricercatori di cui insomma, dobbiamo andare molto fieri. E, ehm, quindi queste sono le parole con cui insomma, vorrei concludere eh, questa, questa eh, bella esperienza eh, dicendovi che poi dopo non è l'ultima, <laughs> è solamente il primo incontro. L'idea è quella di fare un Extended Matrix Initiative annuale, quindi ci rivediamo il prossimo anno, e così informalmente, ma eh, aggiungeremo sempre più contenuti, quindi questo materiale adesso l'abbiamo registrato e quindi potremo anche magari fare il confronto e vedere se la comunità è aumentata, se la, il software è migliorato, se eh, diciamo, avremo ulteriori eh, presentazioni e studi più imponenti o comunque nuovi neofiti che, erano di, che si erano dichiarati tali che sono diventati invece dei master. E questo è il bello di vedere poi dopo come eh, l'evoluzione delle persone e dei gruppi porti, porti i suoi frutti in generale. Grazie Manuel, in realtà eh, Bruno vi faccio finire a voi perché non è, non è è così che deve, deve, andare. Grazie a tutti, eh, da parte dell'associazione e da parte insomma, eh, di una Quantum, grazie. Eh, Bruno, non so se vuoi dire qualcosa. Beh, intanto volevo ringraziare Paolo e tutto il gruppo di Una Quantum e poi nella, eh, nelle slide ovviamente trovate tutti i riferimenti eh, ai vari siti Mm, io ovviamente parlo per quanto riguarda la parte di, di tool, che ovviamente sono in continua crescita, eh, sono strumenti che vengono praticamente sviluppati eh, day by day sostanzialmente, quindi eh, anche lì chi, vuole, chi è interessato può ovviamente dare il suo feedback, eh, usarli, ehm, stiamo, stiamo creando anche dei vari tutorial, Um, poi ovviamente il, ci, ci, sono ovviamente le, lo strumento in sé, Envic, che anche lui adesso sta, si sta allargando tutto il, discorso di README, quindi su come uh, poterlo utilizzare anche nel, sul proprio server o comunque a casa sul proprio PC. Uh, eh, lo stesso vale anche per Aton, anche se uh, Aton ovviamente è ehm, un framework molto molto grande, quindi si spera poi anche in quel caso che ci siano anche eh, corsi poi magari proprio dedicati che uh, vanno a raccontare e spiegare proprio come usarlo eh, in tutte le sue sfaccettature perché ecco appunto oggi abbiamo visto giusto <laughs> come si può dire classico, la classica punta dell'iceberg ehm, perché sotto c'è veramente tanto tanto tanto da dire e da raccontare però ecco mh, questo per dire che eh, chiunque sia interessato ci voglia dare feedback, eh, critiche costruttive, eh, pareri, eccetera, insomma è benvenuto e eh, per quanto riguarda appunto i tool, insomma sentitevi libere di, appunto, di, di, di commentare, scriverci, e lasciarci insomma comunque il vostro feedback. Ben detto Bruno. Ehm, Grazie a tutti quanti, grazie a Luna Quantum e speriamo appunto l'anno prossimo di rivederci eh, magari con, allargando e cambiando un po' il, il formato di questa giornata um, e magari facendo un piccolo convegnetto e trasformare questa, quello che abbiamo fatto oggi nella tavola rotonda finale insomma, di, quel, di quel convegno. Sarebbe bello fare qualcosa sulla ricostruzione in generale e dare un po' di voce alle persone che, che, che ci lav che lavorano su questo contesto almeno, almeno a livello eh, italiano, e poi vediamo. Vi ringrazio e... Grazie a te Manuel, La parola... grazie a tutti voi, eh, parlo insomma in nome di una Quantum, mh, mm, veramente apprezziamo eh, la bellissima, diciamo, la bellissima presentazione e discussione che ci avete, ci avete dato modo di fare oggi. Eh, vorrei ricordare ancora una volta eh, che eh, da febbraio partiremo, con, eh, partiremo, come una quantum con i corsi di Extended Matrix, quindi chi, mh, mm, diciamo, chi sarà interessato e eh, eh, l'alta la, diciamo, frequenza dei visitatori di oggi mi lascia pensare molto positivo, ecco voglio rassicurarvi che saremo, quindi partiremo con i corsi di Extended Matrix, e, ehm, e, niente, che eh, inoltre stiamo anche progettando la prossima Una Quantum, eh, una quantum eh, in presenza, quindi la, eh, la riunione associativa, l'incontro associativo che facciamo, che abbiamo fatto tutti gli anni, tranne, anzi un pochino l'abbiamo fatto in presenza anche quest'anno, eh, ma eh, a causa del Covid, eh, come sapete bene, purtroppo non abbiamo potuto eh, accogliere tantissime persone. Eh, voglio ringraziare tutti voi che siete intervenuti e ciao a tutti, teniamoci in contatto e scriveteci per qualsiasi informazione. Grazie Paolo, a tutti. Poi, se vuoi darci anche tu, insomma, puoi dire qualcosa anche tu per chiudere. Io ho già parlato, Roba, quindi a posto. Não posso <laughs>